Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk нэвтрүүлгийн маань маш сайхан дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Яагаад сайхан гэж татгаж байгаа гэхээр өнөөдөр бид бүхэн Blue Mond одоо хамтдаа хамгаалын аяны хүрээнд хүүхдүүдээ хөөрөх зургийн үзэсгэлэн дээрээс ярилцахч байна. Ингээд Монгол орны өнцөг болон бүрт суугаа одоо хүүхэд залуучууд хүндлэгддэг маш сайхан хүндтэй зочдтойг өнөөдөр урьлаа. Ингээд зочтой та бүхэндээ танилцуулъя. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт маань Олимпиа авраг Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирчин Бадрууган, за хүний өрхийн төлөө тэмцэгч Болор сайхан, рэпер Цэцэ, Alpha Book номын дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Аз, за Монголын оюун ухааны академи захирал Хатанбаатар нарыг урьж байна. Тэгэд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр одоо энэ сайхан хүүхдүүдийн зургийн үзэсгэлэн дээр хөтөлөө ярилцах боломж олсон маш их таатай байна. За тэгээ өнөөдөр энэ хүүхдүүдийн хөөрхөн зургийн үзэсгэлэн харсан чи айгүй тийм гоё нэг юм хүүхэд насны тухайч бодогдож байна. Хүүхд одоогийн хүүхдүүдийн бас зургийн ур чадвар ямар ч мундаг болсон те. Бас мундаг гүн ухаан одоо айгүй тийм дал дал дотхтой бас гоё зурнууд зурсан биш. Илэрхийлэмж тий. Маш гоё байлаа тий. Та ер нь хэр зураг зурдаг вэ? Багада зурдаг байсан. Тэгээд нэг э, яг хуу зургийн хувьд бол авьяас баг мөн. А тэгээд яг нэг тэгээд тодорхой хэдэн дөрүүдээ гаргаа тэр дөрүүдэл бүх хөдөлгөөн дээр оруулж тэгээд зурдаг байсан. Одоо нупогади гэдэг. Манай нэвтрүүлэгч яг нөгөө 24 аймагт аявих үздэг. Тэгээ бид нар ч 6 телевизээр зэрэг цацдаг учраас одоо шууд ийм сайхан зочдоосоо эхний асуултаа ингээ танаас эхлэх асуух юм шиг байна. Одоо ингээд ер нь хүмүүс их сонирхолтой байгаа хэл та хүүхэд байхдаа нөгөө мөрөөддөг мөрөөдөлтөө өрсөн хүмүүс бас их олон байдаг шүү дээ. Тэгээ бас зарим ч нэг хүрдэггүй тохиолдол байдаг. Тэгэхээр ямар мөрөөдөлтэй байв, таны хүүхднаас бас яаж хэрхэн өнгөрөв? Ингээд сайхан цаашаа ингээд тавьж үзсэн. За танаас эхлэе. За миний хувьд бол за Сэлэнгэд баг нас маань өнгөрсөн. За тэгээд 10 жилээ бол дарханд мон төрхийг төгсчихсэн. За хүүхд байхад бол маш олон зүйлийг сонирхож оролцдог байсан л да. Тэгээд ялангуяа бас аав минь олон зүйлийг хий, оролт энэ дундаасаа дуртай зүйлээ олох болно л гэдэг үсэн. Тэр утгаараа ер нь спортын тэр тухайн үед ч одоо тэр 90 он, 91 он тий 93 94 95 онд чи олон төрлийн юм секс дугуулan олон зүйл бол байхгүй. Тэгээ байдаг гэдэг нь хөл бөмбөг, сакс. За тэгээ нэг сүүлд нэг англи хэлний дугуулan гэдэг ийм зүйл гарч. Тэгээ нэг бокс гэдэг юм уу, тэгээ нэг цөөд спортын юм төрлүүд. Тэгэл тийшээгээ тэгэл сэлэнгийн бүх хүүхдүүд л тэгэл хамрагдахыг хичээдэг. За тэгээд яг хичээлүүд дээр бас илүү үр дүн гарга амжилт гарга гэдэг ингээд явдаг байсан. Тэгээд ер нь олон зүйлийг бол оролдож үзчихсэн байна. Тэгээд яг мэрэгжлийн хувьд бол одоо мэдээлэл зүй олимпиад би чинь 2 жил амьгтаа дарханд бас 2 хоёрт орж исэн байна дэд авраг болж исэн. За тэгжээснэ гинц цагдаа болно гэдэг ч юм уу те. За тэгснэ хуулийн сургууль сонгоно гэдэг ингээ байнга дэвшлэгж исэн. Тэгээд яг хаа өнөөдөр бол энэ эргэцүүч мэрэгчлэг эзэмшсэн. Гэхдээ яг одоо эргээ боловсролын салбарт одоо хүүхд багчуудаа ер нь бүх насныхантаа л одоо ингээд ажиллаад явж байгаа. Нөгөө хүүхд багт нэг хүний үлгэр дуурайлаас шууд ингээд аягүй өндөр мэдрэмж авчгаар тэрийг хөгжүүлэхээ яваад байдаг шүү дээ. Таны яг энэ оюун ухааны одоо спорт руу орсон чинь бас хүүхэд наснд юу эсвэл дараа нь яг хоо тэр нэг аавын хэлсэн үг байдаг л да. Нэг зүйлийг л тултлаа сайн. Тэгэхээр миний оролдож үзчихсэн бүх зүйл яг хоо тухайн үедээ болж байгаа баггүй бас амжилтуудыг гаргаа явуулжсэн. Гэхдээ энэ зүйл миний яг нөгөө эцсийн зорилго бол биш юм байна гэдгийг л харж ирсэн. Тэгээд тэгэхээр дараагийн юм юу гэж болох вэ? За тэгвэл одоо хуулийн сургууль суралцж байгаа илүү хуулийнхаа мэрэгчтэй амжилттай ажиллах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэгэл ийшээ фокусчил санаандгүй байдлаар одоо өөрийнхөө нөгөө далдаа висийг дээд гэдэг юм уу те ийм зүйлтэй уулзраад тэгэл тэр зүйлээрээ хичээлсэн тэр нь бол оюуны спорт болоо сүлдээ явсан за тэгэл энэ зүйлээ одоо зөвхөн өөрөө ингээд хичээлээд тэмцээн уралдаанд оролцоод байх биш Монголд бас олон зуун хүүхд залуучууд байгаа. Эдэрийг нээж идрүүлэх ёстой байна гэж. Тэгэд анх эхэлжсэн. Тэгэд явсан. Тэгээ яг хуу багдуул энэ тогтоох чадвар бол маш өндөр байсан л да. Э, ямар ч хичээлийг багш хичээлийн цаг дуусахаас өмнө асуугддаг ийм сурагч байсан тэр 5 дугаар ангид 6 дугаар ангид 7 дугаар ер нь бол тэгээ би нэг гой хөгжилтэй түүх ярихад би физик химичэд ер нь сонирхолгүй байсан. Химдээ бүр дургүй байсан. Тэгэл тийм физик дээр бас дургүй. Тэгэхэд яг сургуулиудын дундх физик олимпиад бас сургуулиуд аврах шалруулах нэг юм тэмцээн болсон. Тэгээ тэн дээр сургууль болгоноос 5 хүүхэд ингээд оролцсон. Сурагч оролцсон. Тэгээд тэр багт намайг физикийн багш маань оруулж ирсэн байхгүй. Тэгсэн ямар учиртай байсан гэхээр тухайн үед болохоор э, яг нөгөө өгөгдсөн 300 бодлого байсан юм байна л да. Тэр энэ урчилж өгсөн. Тэн дээрээ багаараа ингээд сууж ажиллаж тэр бодлогоодыг бодох хэвээр. Тэгэд яг тэмцээн дээр тэр 300 бодлогоос асуултууд ирнэ гээд тэгээ бодох хэвээр. Тэгээ яг хуу манай багийнхан бол бодцсон байгаа. Намайг оруулаад тогтоол өгсөн цээжлвсэн ба. 300 бодлогыг би бүгдийг нь үг үс нөгөө цэг таслалтай бүгдийг нэг асар богино хугацаанд тэр тогтооцсон байгаа. Тэгээд яг нөгөө олимпиадын үеэр э, олимпиадын үеэр яаж ирсэн гэхээр нөгөө бид чи тэр том зал нэгэд 6 сургуульч ингээд бүгд суудсан, тойроо суудсан ширээнд асуулт ирэхэд нөгөө бодох шаардлага байхгүй надад асуулт авчираад би бол бодож байгаа юм шиг харагддаг өрөөсөө. Гэхдээ энэ бол яг зөвхөн миний механик цэжилтүүл байсан. Харин энэ оюуханы спортод оролцоо ороод тэгээ энийг сүйд судлаад энэ тарих ялангуяа сайхан би бас Испанд э, тарих судлалын шинжилгээ ухаан нейросайенсаар суралцах сай ингээ урилга авчаад байж байна. Иргэжил одоо суралцах нь. Тэгэхээр яг э, ялангуяа тархины бүтц зүйл ажиллагаа мэдээллийг тарих яаж хүлээж авдгийг, хүлээж авахд энэ хоёр тархины оролцоо юу гэдэг, энэ санах хойн төрлүүд юу гэдэг. Ялангуяа энэ чиглэлийг илүү одоо олон жил одоо 14 5 жил ингээд судалчлаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр илүү ихтгэл өнөмжтэй бас энэ тохирох арга барилдаа суралцаад ирсэн учраас одоо арай өөрөөр тий урт хугацааны санахаар ер нь мэдээлэл яаж оруулдаг энэгээр явчихсан. Хуучин бол тогтоогол асуудал дүнгээ авал мартдаг ийм систем байсан л та. Тэгэхээр одоо яг энэ хийж байгаа ажил маань яг хүүхэд залуучуудын сур хар байдлыг л илүүтлэх эзэмшүүлье. Энд дээр илүү фокуслж ажиллаад ингээд явчихна. Таны хувьд За би Улаанбаатар хотод төрсэн, Улаанбаатар хотод өссөн. Хүүхэд насны мөрөдлөөс эхлэв шүү дээ. Нас насандаа мөрөдлөөр байсан. Хамгийн одоо баг цэцэрлэгт байхдаа бол би тэр та санаж байгаа бол пингвинг ажиллаад байдаг гэсэн. Би том болоод ажил хийгээд цалингаа авахор тэр пингвинг гэдэг шилдэг өөрөө юм цалингаар авч үзтээ бялуурчлаад нэг гэж боддог гэсэн. Тэр мөрөд биелсэн бэдий. Дараад нь дунд ангид ороод найзууд бүгдээрээ дугуйтаа болсон. Би дугуйтаа олмор санагдаад. Аа би дугуйтаа олъё гэдгсэн чинь манай аав чи онцгаар онцор төвлж он дугуй гэсэн. Тэгээд 10 дугаар ангитлээ бид төслөө онц орсон. Гэтэ манай дугуй авч өгөөг л тээ. Дараад нь тэр мөрөд яасан гэхээр Японд очиод оюутан болохдоо би дандаа дугуй унж явдаг лээ. Тэгээд тэр мөрөд бийсэн. <laughs> Дахиад нэг жоохон 8 9 дугаар ангид ороод эрт өвчс нэг жоохон ингээд хөдөлгөөн тоолж эхэлдэг шүү дээ. Нөгөө жоохон бохтой Стивен Сиглин кино их үздэг Тэр чинь хүний хөл гаргуулад нэг сонир юм зодлоод байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр хичээлх юмсан гэж аягүйх боддог байсан. Тэгээд оюутан болоод тэр нь айкидо гэж спорт байсан мөлий. Японы. Тэгээд тэрүүгээрөөс хичээлсэн. Мөрөл бол биелсэн мэд. За ахлах ангид байхдаа тэр ч одоо 9 10 дугаар гэсэн үг шүү дээ. Аягүйх юм бичдэг байсан. Зохиолч болох юмсан гэж боддог байжгаа дунд нь хуулийн мэрэгжил сонгоо тэрүүгээр сураа төрийн албанд ажиллаж явсан. Тэгээд явжгаад буцаад тэр мөрөдлөг орсон. Одоо би зохиол бичиж байна номтоор бата мөрөдөл биелсэн байна. Яг одоогоор ингээд мөрөдөл биелэл яваад шээ. Биелэл яваад байна. Шат чатандаа мөр байсан мөрөдөл биелэл яваад. Дахиад ч одоо мөрөдөл байна. Дөрөв ахав. За юм юм телевиз үзэж байгаа нийт ард түмэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэлд орж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд ойр дүн телевизийн нэвтрүүлэлд ороогүй бас бас жоохон бие барих бас <laughs> баяртай байна. Бишүүрхэн баяртай байна. Тэгээд миний хүүхэд нас шараадан төсөлдөө баян зүрх төвийн одоо 100 зах те шараад гэдэг хүмүүс мэд тэгний зах гэхээр хүмүүс мэддэг те тэгний захын хоотлын ингээл хэсэг тэр нь миний багнаас өссөн. Тэгээд 79 дэх сургуульд ер нь сурдаг байсан. Тэгээд манай шараад ер нь үе үе үеийн боогчдаг те. Одоо ингээд дээшээгаа ер нь манай энэ 70 80 дооныхон боогчдагтэй тэгээд энэ тэр утгаараа их чанга газар. Тэгээд дандаа их атма 1 дугаар атма 2 дугаар атма нэг те. Тэгээд ер нь хүүхэд байхдаа ер нь ингээл бодомжндаа л ерөөсөө ингээл мэдээ ороод ер нь ингээл харахад хүүхдүүд хоорондоо зодолж яадаг ерөөсөө. Тэр тэр утгаараас миний бас одоо бас энэ воксч юм болох зам нь бас тэндээсээ тавигдсан. Тэгээд сургуульдаа ер нь бас сургуульд сурдаг байхдаа ерөнхийдөө л спортын хичээл бас их дуртай. Спортоор хичээл их өндөг аль хөлбөмбөг бүх сакс тоглодог. Тэгэл иймээс тэгэл өөрөө бас сахилахгүйгаасаа болж боксд орсон. Манай өвөө бас барилд барилддаг хүн байсан л да. Аймгийн зан хүн байсан. Тэгээд бүх болгоно гэдэг хүүхдүүдтэйг барилдуулд. Тэгээд сургууль сургууль захилахгүйч одоо хүүхдүүдтэй задлж явж байгаа гэдэг. Ээж ааваас нэлээд том одоо шийтгэл амсч одоо боогт орсон. За чи бол одоо ерөөсөө энэ одоо энэ байдлаараа байх юм бол одоо нөгөө нэг хүнд нэртэй газар руу явах юм байна. Тэгэл тэгдэг өсөж одоо За жишээлбэл одоо үнэхээр энэ мундаг зодтолдог тийм атмаа болох гэдэг юм бол чи дээр зөвшөөрөлтэй газар зодтолчих гээд намайг. Чи боогч юм болох уу гэвэл болоё гэж хэлсэн. <laughs> Тэгэл энэ 98 онд анх боксд орж ирсэн. Тэгэл тэрнээс тэр цагаас хойш уухгүй сайхан спортоор хичээлэл бас энэ бокс ороод анх одоо Сидней Олимп 2000 онд одоо Сидней Олимп болж исэн. Тэгэл тэр үчин нэгэл одоо арай гэж нэг юм юм ингээл сүлжээд харуулж байгаа ганцхан сувгата тэгэл үнсний төлөө нэг спорт гардаг тэр үед одоо боксын спорт ингээл гараад манай өөтөн маах одоо орж исэн Сидней олимпиад ганцаараа чиг аваад тэгэл ингээл одоо Монгол улсын тамирчтай ингээл ялж байгаа ялагдж байгааг үзэл одоо тэгэл бусад орны тог мандаал тэр төрийн дуулна гişлэл ингээл ямар гоё сэтгэл төрж ирсэн тэгэл тэгэл ер нь бас энэ спорт руугаа бол үнэхээр юм бас хоёргүй сэтгэлээр үнэхээр энэ оргилд нь хүрээ олимпийн медальт би ер нь анх бокс ороод нэлээ бас олон улсын тэмцээнд яваад ирснээсээ хойш ер нь Олимп дэлхийн медаль хоёр одоо хоёр Олимп дэлхийгээс медаль авсан бокс боксын Монголын тамирчид байхгүй дандаа нэг нэг медальтай. Эсвэл одоо дэлхийн авгаас мөнгөн медальтай. Эсвэл одоо Олимпийн хөрөл медальтай хоёр хүн байсан. Тэгээ би энэ спорт ороо энэ энэ дэлхийн авгаас медаль авъя. Олимпиас медаль, хос медальтай бол ямар ч үсэн хоёрын гоос медаль авъя гэсэн зорилготой байсан. Тэгээ ямар ч үсэн хоёрын гоос медаль авч чадсандаа бас их баяртай байдаг. За. Манай рекорд дэвтсэн. Цэцгийн үед ямар том хүн яраас юм ч ингэж аваад. За бидний хувьд гэвэл хотын төв 240 мянга энэ хоёрт өссөн. Тэгээд манай гэр 200 эмээ өгөх 40 мянга. Тэгээд биднээс үед болохоор нэг зах зээл эхлэлээж аав нар бүгд 8 хэд өс тэр өвөө эмээ тэр өсөж исэн. Тэгээд зураач бол гэж боддогсэн. Жохон бахтай. Тэгээд уусаа зурдаг байсан. Тэгээд яаж энэ хүүхдийн ордонд, камерын ордонд те хүүхдийн ордонд зургийн дугууланд яг орж ирсэн би сандгүй. 6 мургаан стил үсэв шүү. Тэгвэл нөгөө тарих бас сайн ажиллахгүй байх шүү. Тэрийг ингээ мартцсан байхгүй. Тэгсэн чинь ээж хилдэг байхгүй. Тэгээд яаж орсон бэ гэсэн чинь түрүүд манай гис надаас дөрөв ихч тэгэл ихчийг ийм э, секцэнд явуулаад дуулан явуулсан. Намайг юунд ч явуулахгүйсэн гинэ. Тэгсэн чинь би шууд зам гарч очингуудаа тэнд нь очиад тэнцэнгуудаа ирэнгуудаа би тэнд секцэнд орсон. Нөгөө зургийн дугууланд орцсон. Тэгээд төлбөрийн төлөөрөө гээд орж исэн гэдэг. Тэгээд тэгж яхад би Монгол зургаар их зурдаг байсан. Тэгээ яг 1 2 дугаар ангид багтын нөгөө хүүхдээ одоо ингэж хүүхдүүчийн сонин сонин зураад байгааз уран сэтгэмж гэдэг гарч ирсэн байхгүй тэр үед яг уран сэтгэмж зураг гэдэг ингэж ингэдэг. Тэгсэн чинь тэгээ би угаас уран сэтгэж чадахгүй. Тэгээд ер нь ингээд болсон юм шүү. Тэгээд нэг хэсэг зураг зурж байгаа тэгээ болол бүжиг мүжиг бүжиглээл. Тэгээл 7 8 дугаар ангид ороод орцуулга хамтлагтай болол тий. Тэгээл хамтлагтай болъё гээл. Тэгээл хамтлагтай болол Америк яваал тэгэл интернет хийсэн. Одоо яг тий яг яг тийм юм болъё гэж би зорьсон нь болохоор яг нэг од болъё л гэж зорьсон юм шиг байна. Бусд нь болохоор яг очоод би мэрэгчлээ сонгохдоо конкурс өгөхдөө болохоор за би шугам зурагдаа сайн зурдığım чинь архитектор болъё гэсэн бохоггүй. Тэгсэн чинь архитектор тэмцээгүй интерьер дизайнер болоод интерьер дизайнер болонгуудаа за Америк юу ч гэсэн явъя гээд Америк яваад хамгийн чаддаг юм юу гэсэн бэхээр зураг зурхал гэсэн байхгүй надад. Тэгэхээр нэг хажуугаар нь ажил хийдэг, дуу гадуулдаг нөгөө нэг нэг хэдий юм овоорцсон ингээл тэр шугам зурга зурх гал нэг ингээл нэг юм зурх гал нэг 4 5 хонжохт би бол нэг 3 2 цагийн дотор зураал ингээл бүх юм амжуулдаг гэсэн болохоор ямар ч гэсэн тийм мэрэгчлээ болсон. Тэгээд яг хамгийн сүүлд од бол хийлгэж бодож исэн. Тэгээд од болсон ч юм болоо гэж мэдэхгүй болоод болохгүй л үзээд байт. Од болсон ч юм. Од боллоо боллоо яг таа. Тэг тий тэг тийм л байна да. Утдаг юм маш бодлого. Ахм гот болгодог би химбэ гэдэг шиг. Окей. Болосон. Цэцэн манай хоёр чинь 220. Тэгээд сайн хариул нэг сургууль 31. Тэгээд э, тийм үү би цэцээ чинь тэгвэл танаас хамаагүй залуу харагдаж байна. Тэр нэг үеэс юм биш үү? Нэг сургууль. 31. Аа жоохон бахт нөгөө яг Орсын чингээ урт явсан давхарт өссөн. Тэгээ тэрний дээр нэг бичиг байдгийг нь юусоо мэддэггүй. Тэгээ байшин дээр байдаг бичиг бол их чухал бичиг гээл тэрийг уншчих юмсан гэдээ их боддог байсан. Цэцэрлэгч явахтаа хүртэл. Тэгээл бичиг үсэг тайлагдсан гот уншаад баярлж ирсэн. За түүх соёлын өв дурсгалыг хайрлан хамгаалыг уншингуудаа амар утгыг нь ойлгохгүй мөртлөө баярлж ирсэн үе байгаа. Тэгээ нөгөө эмч гэр бүл төрсөн учраас нөгөө ингээл янз бүрийн эмнэлгийн багж хэрэгсэл юмнууд байдаг. Mm -hmm Тэнгүүт нэг удаа шприц сугалж авч байгаа л энэ яад ингэж хүн тарьдیں۔ гэдэг. Тэгвэл би хүн тарьж болох юм гэж чи хүн тарьж болохгүй надад чинь тэгвэл аюултай гэдэг. Тэгэхээр хүн тарьж болохгүй бол яаж тарих вэ гэснээр креслны парлон руу нөгөөдхий чинь шахаж тарьж үзээд тэгээ нөгөө Тэгээ өдөржингөө тарьж тарьж байгаад оройн ирсэн чи нөгөө ээж аваа хоёр суусан чи нөгөө тэр чинь 0 нот уссал байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг хүний хувцсыг 0 нотон болгочихсон. Тэгээд тэнчэнээс зүгээр яг <coughs> анхандаа юу гэж бодож ирсэн юм гэхээр Хоёр ах юмч, ээж аа хоёр юмч. Тэгээ бүр дотроо бол би мэс заслын юмч болно гэж амар хүсэж исэн. Тэгээд <clears throat> яг конкурс өгүүлсэн чи ээж аа хоёр. За чамааг бол өстой айлын баг учраас, айлын хинз учраас ёстой үгүй гэж хэлээг үсгэсөө. Одоо чамд үгүй гэж хэлчихье. Гэрээр дүр юмч байхад өөр мэрэгч сонгоо. Тэгээ амар дурамчхан Мөсө хойлзон сургуульд сурсан. Азтай адилхан. Хатна бид гур нэг мэрэгжил хэрэгцээвч мэрэгжилтэй. Тэгээд 3 дугаар курстээ өөрийгөө юу гэж зөвтгсөн гэхэлэр за за би хүний эмч болж чадаагүй юм бол нийгмийн эмч болъё. Энэ мэрэгчлэр л ингээ явъя. Нийгмийн эмч болъё гэл өөрийгөө цайруулал <laughs> өөрийнхөө сонголтыг хүлэн зөвшөөрөл явсан түүх бол байна. 1-р курст байхад угаасаа орж ирж байгаа оюутнууд тэгж хэлдэг. Хүний эмч байна. Та нар бол нийгмийн эмч болж байгаа шүү гэж хэлдэг. Бүгдээр нь. Тэгээ бид нэр одоо өөрсдөө нийгмийн эмч гэж дотор битүү хүн бодож явдаг л юм. Одоо нөгөө нэвтрүүлгийн цаг айгу хомс ярих сэдв маань айгу тийм өргөн далаацтай сэдв байгаа. Тэгээ бид нар манай нэвтрүүлгийн багийнхан чинь яг уу нийтдээ 27 8 дугаар хийсэн. А нийгмийн хариуцлагатай яриа гэдэг ер нь нөгөө нэг Америк кинон дээр ярьсан юм чи өөрөө чи эсрэг ашиглагдана гэдэг шиг ярьсан бүх яриагаараа хүмүүст үлгэр дуурайл болохын тулд одоо хичээж явдаг. За сүүлд одоо нэг одоо хүүхдийн хүүхдтэй холбоотой их асуудалтай зүйлүүд их бий болоод байна шүү дээ. Манайх жишээлбэл тэр үйл явдал болсон акшн нэвтрүүлэг хийсэн тухайд тэрний дараа дахиад тоон давтагдчихэв. А өнөөдөр бас таа бүхнийг өрдөг шалтгаан нь одоо Бадруугаах одоо энэ Атанбаатар багшийн би зургийг маш олон одоо нөгөө сургуулийн спорт зааланд харж исэн тий хүмүүс олон хүүхдүүдийн бахархал бас жишээ нь цэцэгийн уран бүтээлийг бүх хүмүүс мэддэг. За ялангуяа жишээ нь сүүлд нийгмийн хариуцлагын гаргасан уран бүтээл гэж би бодсон. Милми гэдээ дуусан шүү дээ. Ээжийн тухай Тэгэл тэр чинь яг хүнийг ингээд бас нөгөө нэг зөөлөх их үрийн хайр те эхийн хайрын илбэрлж гэдэг юм. За болор сайхан багш болов багш нэ болор сайхан тэмцэгч манад угаасаа маш олон тийм нийтлэлэр ч юм уу яг чадах чадгаараа бид нар өөртөө ингээд явж байна. За тав хүмүүс маань ч гэсэн миний мэдхийн хамгийн сайн аав нар гэж би боддог. Тэнгүүд ингээд нэг ийм би айгу асуулт дунд нэгээл тавиад орхиж. Одоо ингээд нэг ийм сурын одоо сураар юу гэдэг вүлээ заавал нэг хатуу гараар өсөх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Жишээлбэл тэр нь ингээд ямар хүүхдэд онцлогдоо чинь яах ч ёстой юм. Тэгээ заавал ингээд нэг ийм олон хүүхдүүд эндээд идэг. А тэгээ энэ эндэгдлийг бол бид нар хоорондоо нэг заримдаа сошиалор ч юм уу эсвэл сонин дээрээс харддаг. Нөгөө тоо нь ингээд ализины юм ингээд өсөлттэй байдаг л ийм үзэгдэл болчлоо л да. Тэгээ яг угаасаа мэдээж буруутгацж байгаа хүмүүс нь манай ирчүүд. А дийлийнх нь угаасаа эрэгтэй хүмүүс ингээд байд байна. За хүчрхийл дотроо бүр хурц муухаанч байна, хөнгөнч байна. Тэгээд миний одоо бас нэг жоох эмдгэлсэн юм энэ ингээд гой гой зургууд байна л да. Бид чинь нөгөө жоохон байхад бол нэг юм сүү мүүгэнгүүтэй хонь мон болгонгуудаа тэгэл нэг уул зураал нар зурдаг бол одоо энэ чинь нулимстай хүүхэд байна. Уйлж <coughs> байгаа ээж аав хоёр байна тий. Тэр энэ муухай байдлыг бид нар одоо яаж өөрчлөх ёстой юм болоо? энэ тал дээр та хэд маань юу гэж бодож байна? Мэдээж бас нэг бусдын зовлон ингээд нэг өөр дээр аваад үзэхэр өөртөө өөр хөвгтөр ингээд тий. Эмчнэр ихлээр. Тий. За за энэ дээр саяхан цагдаа ерөнхий газраас нөө цагдаа цагдаа ерөнхий газраас сүүлрүү буу тусах айныг зохион байгуулсан л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо JSI Монгол байгууллага за Дэлхийн зүүн Монгол За гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар гэдэг олон байгууллагууд бас хамтраад энэ аяг нөлөөллийн аяныг нэг сарын хугацаанд энэ зохион байгуулсан. Тэгэхээр 9 сарын 10-наас 10 сарын 10-ны хооронд. Тэгэхээр энэний бас үзүүлэлт ер нь нөлөөллийн аяны дараа бас энд үзүүлэлтүүд бол тодорхой хэмжээний гэж буурдаг. Нөгөө нэг э, тэр асуудлууд э, хэрвээ ямар нэг асуудал бол тэр асуудлуудын хувь хэмжээ статистик мэдээгээр бол ингэж буурдаг. Тэгэхээр энэ дэр бүр 30% буурсан юм судалгаа байдаг байсан гарсан. Тэгэхээр энэ дээр бас манай яг салбар байгууллага нэлээ ороод ингэж ажилласан юм а. Тэгэхээр сүүлийн тэр нэг судалгаа хийжсэн. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 5043 хүнд одоо яг энэ гинт хэргийн юм хохирогч болсон гэсэн юм. Айгүй энэ 3 жилийн хугацаанд шүү дээ. Ийм айгүй мэдгдсэн шүү дээ. Мэдгдсэн. Ийм судалгаа байсан та. Тэгэхээр энэний бараг 70 гаруй хүн нийслэл хоттой 30 орчим хүн 29.9 хүн одоо юунд орон нутгт гээд. Тэгэд энэ дээр ер нь энэ аяны гол зорилго бол ерөөсөө хүүхдийн эцэг эхчүүдийн асраа хамгаалагчдын хараа хяналтыг илүү байлгаа үүрэг хариуцлагыг нь одоо оролцоог нэмэгдүүлээ те. Ер нь тэгэл э, эргэцэн хувьд ч тэр одоо бусад зүйлийн хувьд ч гэсэн одоо мэдлэгжүүлээ гэдэг л ийм л зорилго байсан. Тэгээд энэ бас тодорхой хэмжээнд үр дүнгүй өгсөн бас баяртай. Гэхдээ энэ бол хүүхдийн асуудал бол зөвхөн нэг байгууллагын асуудал биш. Хүүхдийн асуудал бол хүн болгонд бол хамааралтай зүйл үүдэг те. Тийм учраас одоо бүгд л энэ эрг зүйлийг нийгэмд эрг зүйлийг уриалах хэрэгтэй. Ялангуяа хүүхдтэй холбоотой янз бүрийн мэдээ мэдээлэл бол энийг холбогдох байгууллагуудад зайлшгүй мэдгэж явах хэрэгтэй гэдэг л да. Тэгээд хамгийн гол зүйл одоо бидний хийх ёстой зүйл бол ерөөсөө энэ соён гэгэрлийн ажлуудыг л бид нар хийхгүй бол бүх нийтээр нэг сургууль соёл энэ баг байхаас нь эхлэхгүй бол энэ болохгүй зүйл байна тийм үнэхээр л одоо энэ хүчирхэл дунд өссөн хүүхд одоо том болоод хэн болох вэ гэдэг нь бас ойлгомжтой байхгүй ер нь л тийм тэгэхээр одоо ийм байхгүй бол яах эцэг эхчүүдийг мэдлэгжүүл соёлжуулах одоо хэрвээ ийм үйлдэл бид нар нүүр тулах юм бол энийг холбогдох байгууллагууд мэдгэдэг, тасн зогсоодог. Ийм зүйлрүүл одоо бид нар ялангуяа өөрөө эцэгчүүд, томчууд ухамсартайгаар ингэж орохгүй болохгүй байна. Тэгэхээр гол зүйл бол ерөөсөө энэ шалтгаанууд нь хамгийн дөрөнд юу вэ? Шалтгаанууд бол маш олон зүйл биш үү? Тэр гэр бүл салт өнөө, тэр архитект өнөө, согтууралт өн тэ. За тэгээд өшөө тэр ухамсаргүй тэр төлөвчлийн асуудлууд нь байна. Багаас ингэ төлөвшөөгөө ингээд хөгдсөн усуд чинь ямар одоо аа шарын шаа характер ингэж гарах уу гэдэг Тэгэхээр энэ бүх юмны цаана бол тэгэл яа хараагүй дахиад соён гээрүүлэх энэ ажлууд байж байгаа учраас бидний хийх ёстой зүйлс бол одоо энэ л юм болов гэж миний хувьд бас бодож байна л да. Нар зуу цаараа явууч үү? Саня шиг дараалал авч тээ. За би ингэж хараад байна. Сүүлээр гарсан нэлээд олон хэрэгүүд ингэж анзаараад дээрээс нүрээ хэрэгцүүч өнөхөр хүүхдтэй холбоотой хүчрхийлэл байсан. Хамгийн хамгийн энгийн жишээ гэвэл бид нарыг жоохон бахад тариншааны хүмүүс гэдэг байсан. Тэр үед бол бүр хавтгаагаараа тариншааны хүмүүс гэдэг байсан шүү дээ. Богоондор ингээд амжаад ийж тийж тэнд. Тэр бол хүчрхийл айгүй ил байсан хэлбэр. А одоо бол сошиал ил болоод биднэрт тэр нь далд байсан юмуудыг илүү хүчтэй гаргаж ирж байгаа. За энэ нэг тийм хоёрдугаарт нь хүчрхийлэгч яагаад хүчрхийлэгч үлдээд байна вэ? хүчрхийлэгч яагаад хүчрхийлэгч болчихоо гэдэг нь бид нэлээсээ анхаарах хэрэгтэй юм шиг би одоо өөрөө номын дэлгүүртэй учраас ингээд над дээр аягүй бол ном байгаа байхгүй юу. Сүүлд би Австрийн сэтгэл судлаач Альфред Адлер гэдэг хүний номыг уншиж байгаа. Тэрэн дээр яг үгээр хүний нэг насны амьдралын хандлага 4-өөс 5 наснд бий болдог. А 1-ээс 3 наснда хүүхд амьдралдаа авч явах хамаг мэдээлэл цуглуулад тэр мэдээлэлээр суурилсан хандлага нь 4-5 наснд нь бий болдог. Тэгээд 6 7 8 настай болоод сургууль гээд нийгмийн орчин руу ороод ирэхээр тэр нэгээс 5 насны хооронд авсан одоо сайн юм эсвэл сөрөг юмнууд нь сургуулийн орчинд гарч ирдэг. Тэгээд явандаа тэр нь оюутан болоод ажил дээр гарч ирээд гэр бүл зөхөхөд асуудал болдог. Улан баттагтаад явна. Тэгэхээр одоо гараад байгаа хүчирхийллүүд ягаад одоо гараад байгаа юм? Гинтийн гараад ирчих юм гэж би харахгүй байгаа юм. Биднийг жоохон байхад тэр тараншаанд хондог байсан, гадуур дэмий тэмдэг байсан. Тэр үед аав ээжтэй хаягдсан хүүхдүүд одоо ямар хүмүүс болцсон байгаа болоо гэж би аягүй санаа зовдөг байхгүй юу? Энэ хин нэг хүний буруу биш. Тогтолцоо байсан нийгмийн шилжилт болсон. Тэрний юм байгаа. Бүх юмыг бас тэгж болохгүй. Дээрээс нь үнэхээр болохгүй хүмүүс бас байж магадгүй. Би бол арай илүү сэтгэл зүй талаас нь угруун ягаад хүчээр хилэж хүчээр хилж болцсон ба ягаад хүчээр хилэж хүчээр хилэл өвөлдөд байдаг вэ гэдэг юм надад айгу сонирм байдаг. Тэгэхгүй а чи хүчээр хилэж нөгөө хүнийг бид нэр мянга шоронд хойроод одоо цаазлын мазлыг тэр асуудал шийдэгдэхгүй. Тэр цаад шалтгаан юм. Бүгдээрээ хүчээр хилэж төрдөггүй шүү дээ хүн болж төрчөөд бүгд нэг адилхан байжгаад нэг ингээд хөгжлийнхөө явцад хүчрэлжүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би уг руу харах хэрэгтэй, уг руу харахтаа бас сэтгэл зүй талаас нь харах хэрэгтэй болов гэж. Сүүлийн үед хүмүүс аягүй сэтгэл зүй гэж судалдаг болчих чинь сонирхож байгаа. Яалт байхгүй тийшээ анхаарал хандуулад тэр 4 5 наснда явсан ямар хандлага нь энэ хүнийг ийм хүчрхийлэхэд хүргээд байна. Тэр минь бид нар шийдэл зохицуулж засаж залруулж болох уу гэдэг юм харах нь хамгийн зөв болов гэж ярьдаг. А дахиад одоо энэ хүчрэл хэлж байгаа хүмүүсийн одоо хохирогч нар чинь ирээдүйн хүчрэл хэлж нар. Бид нэр эднийг яаж багасгах уу, яаж тасн зогсоох уу гэдэг юм л ярих байна. Аа. Миний харж байгаа зүйл юм. За би бол бас 13 онд Мойсийн хууль зүйн сургуулийг төгссөн. Тэгээ их зүйч мэрэгчтэй бас адил. Та дөрөв адилхан юм шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө бас одоо миний бас харж байгаа одоо ингээд сүүлийн үед ингээд сошиал ороод янз янзын тэгэхээр одоо сэрч хийсэн муухай мэдээллүүдийг одоо ингээд хүмүүс ихтэй гэж байна. Аа тэгээ дээрэс нь яг энэ дээр ингээд энэний араас ингээд хүмүүс одоо телевизийн юу одоо телевизийн баримт гаргаж ирээд одоо ингээд тэнийх ингэсэн байна дэлгээ тий. Тэгэхээр хүмүүс одоо тэгэл дотроо ингэж ингэж нэгэл амар тэр тэрүүхэн тэндээ ингээд одоо хүмүүс чинь ингээд одоо комент нь одоо ингээд оо энийг одоо цаазлах хэрэгтэй гэл ингээд яг өнөөдөр яг тэр хүмүүс нь ямар хариуцлага хүлээж байгаа юм Тийм ээ. Яг одоо өнөөдөр тэр хүчээр хэлж яг өнөөдөр 2 сарын дараа тэр ингээд цагдаа цагдаа хорлоо баримтчиллаа. Энэ одоо үйл нь нотлогдлоо гэхэд өнөөдөр тэрийн сайханд ил болгож яагаад гарахгүй. Тийм биз. Тэгэхгүй дээ хүмүүс чинь тэрүү хүн тэндээ өнөөдөр ингэж харчаал ийм баг настай хүүхдийг ингэж одоо хойд эцгэн жидийн өнгөж өнгөж ингээд хүчрээлсэн байна гэд. Гэт тэрийг мэдээ гарчаа. А тэгээд эн чинь үрдүүн хаана урж байгаа юм бэ? Тэрийн хүмүүстэй ил болгож тэгвэл тэгж мэдээлэл энэ дээр би бас хүмүүсийг яг тэр хариуцж байгаа тэр хууль хүчний баг тэр төр засгийн удирдлагууд нь энэ дээр анхаарал хүмүүст одоо энэ хүн чинь ийм өчрхийл хийгээд а тэр хүн яаж үйлсүүлж болно шүү дээ сэтгэл зүйн одоо юм таач хүн байд юм уу те сэтгэл зүй өөр хүн ч одоо аригцсан зохицуулж байгаа тийм одоо ухаан алдаа тийм ямар үйлдэлээс ингэж хийсэн тэрийг гаргаж ийг тавьж байгаа. А дээрээс тэр хүнийг одоо салгаад яг нэг 3 сарын дараа ингэж шалгав. Ийм хариуцлага хүлээд ингэж хийж байна гэдэг. Энийг сайхан тодорхой болох хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй тэгэл ингээл нэг юм гарлаа гэдэг хүмүүс одоо ингээл айц тэр тэр мэдээл гарснараа хүмүүсийг ингээл одоо юу гэдэг сая нэг 2 хоногийн өмнө корона орж ирлээ гэдэг чинь хэн болгоо ингээл одоо яана одоо дотроо алдчихлаа шүү бол одоо ингээл зүгээр ингээл таньдаг хүмүүс чинь ингээл манайхад цөөхөлөөс ингээл баларна шүү гэл ингээл одоо нэлээ одоо хэдэн сарын өмнөөс ингээл яригдсан шүү дээ. Тэгээ дотроо алдаагүй гал ингээл бид чинь сүүлдээ ингээл 20 цаар нэг тавиал, нэг чангалаар, нэг ингээд сулраал. Яг энтэй адилхан шиг одоо ингээд энийг одоо ил болох хэрэгтэй. Ингээд яг ингэж аа ийм ийм хүчрэлсэн хүн яг ийм шийтгэл авсан. Тэгээ одоо ингээд тэр одоо ингэх юм бол хүмүүс одоо үнэхээр ингэдэг ингээд яг бодиттой юм байхгүй бол энэ ингээд ингээд сулраал ингээд нэг гарч ирэл ингээд одоо ямар ял шийтгэл авж байгаа. Тэр нэлээд чангатаад ингээд явах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо ингээд цаазлах хэвээр мостоо шийдэм ингээд Тэгээ янз янзын хүмүүс ингээл тухайн үе ингээл мэдээг нь гарчгийн уншаал одоо доор нь э, шууд ингээл ихтгэлээ биш тий. Тэрнийх нь яг юу нэгэд бодиттой ингээл хэрэгцсэн юм байх л хэвээр бол хүмүүс бас тэрнээс бас өөрийгөө тэр аригтар суудаг хүмүүс нь аригтар адарсаа тааруулдаг юм. Нэрээ үнэхээр одоо бас тэр авиртай хүмүүс болно шүү дээ. Тэр хүмүүс бас тэрийг боддог бодоо заа нэрээ одоо би чинь бас гэр хүүхд өөр хүүхдүүдээ би чинь хүний одоо хойд итгэж шүү тий. Аригтар суугаад ингээд хараа би бас нэг ийм зан гаргачаад энийгээ бас барихгүй бол нэрээ бас эн чинь бас ийм цаанаа бас ийм амар үр дагавартай юм байна шүү гэдгээ бас яг эн чинь бод ингэрүүгээр харуулах хэрэгтэй болож би хараад байгаа байхгүй. За миний хувьд гэвэл одоо ямар ч байсан эхнээл чинь би өөрөө бас хоёр эрэгтэй хөвгттэй тэгээ хоёр эрэгтэй хөвгттэй хүчээр хийлэгч болохгүй гэдэг хариуцлагыг нэг тухаарх хэрэгтэй хүн болго ухаарах хэрэгтэй тэгээ хоёрт гэвэл яг бас соён гэрүүлэх гэж мэд ч тий бүгдэнд ингээд нэг нэгэнтэй ингэж ярьж чадахгүй учраас яг олон хүн хардаг тий тийм хүмүүс нь яг өдөр болгон тийм одоо юу гэдэг үлгэр жишээ үзүүлээ тэрийг багаас нь дагдаг тийм байвал бас зүгээр юм болов уу гэж бодож байна тийм тэгээ одоо тэгжил хийвэл зүгээр баг тэгээ тэр яг нэг тий багаас нь тэгжил өсгөөл тэгсэн томорцсон хүний чинь тэгээд бас ингээд айлахгүй л бол те яг юу гэдэг юм те багасаа те өссөн тийм бол хөвчрүүлж болоо өссөн тэрийг нөгөө яг юугаар айлах вэ гэвэл мэдээж эрх чөлөөг нь хязгаарлах те юугаар айлах тийм шүү. Тэгээд яг сошиалд гарч ирснээр энэ юм ил гарсан. А тэгвэл бас сошиалд гарч ирснээр тим хийхээс хүмүүс бас айдаг болоод байгаа байхгүй тий. Папарацци гэл нэг юун дээр машин зөрчингууд зургийг тавиал номертой тавьчихдаг тэр шиг яг тим хүн ингээл тийм ингээ хүчээр хилчлээ юм болчлаа юм гот нөгөөтгий чи ингээл нэр устдаа ньютаа нэг гот бас хүмүүс тийм нас бас хүмүүс өөрсдөө сошиалор тэрийг шүүхэд бас эвгүй байдалд оруулаад байгаа болохоор бас тэр багасж байгаа болов уу гэж бодод. За таны хувьд жинхэнэ тоо баримттай ярина үстэй. Аа яг одоо даруй ах арга хэмжээндэр юу яригдчих болох вэ гэхээр э, Аз, Африк, Ойрхот орнд Европын зарим улсад хийсэн судалгаагаар энэ хүчирхийллийн эсрэг аян хамгийн багадаа 12-оос 24 сар үргэлжилж ийж хүний зан үйл нөлөөлт юм байна гэдэг тоо судалгаа байна. Тэгэхээр өнөөдөр өрнж байгаа сүүдэр буу тусаг хүм бай хамтдаа хамгаалыг аян маань хамгийн багадаа нэг 12-оос 24 сар ялангуяа манад хүчирхийлэл өндөр байгаа учраас нэгний хүчирхийлж байгаа нэх байгаа учраас нэг 24 сар бид нар тасралтгүй ажиллахын зүйтэй байна гэдэг зүйлийг бас анхаарах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгээ сая нөгөө Адлерийг ярихад санаанд орж ил л да. 17 18 онд Нүбийн хүүхдийн сангаас тарих судлаач нартай хамтраад судалгаа хийгээд ер нь хүүхдийн өсөж байгаа энэ 1000 хоног эхний эхээс төрсэн 1000 хоног хамгийн чухал юм байна. Энэ дээрээ тархины хөгжил, бие махбодын хөгжлийн зэрэгцээ тухайн суур танин мэдэх үйл явц өрнөдийн байна гэдэг зүйлийг ярьсан байна. Тэгэхээр нөгөө өнөөдөр халамж хавтгаарлаа гэж яриад байдаг. Гэтэл яг манай Монгол улсад нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэдэн хувийг халамж руу хөгжинэ вэ гэж харах юм бол ойролцоогоор 3.6 буюу 4 байгаа. Тэгэхээр Эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хийсэн судалгаан дээр харагдаж байгаа зүйл юу юм гэхээр хүүхд шим дижиталийн дутагдлалд орох эрсдэл манад өндөр байна гэдэг дүр зураг гарч ирсэн. Тэгэхээр тархи нь эд хөгжиж байхад яг хүн бос төлөвшөж байгаа үед нь шин дижиталийн дутагдал ялангуяа бичиж шин дижиталийн дутагдлалд орчих юм бол тухайн хүн хичнээн том болоод өөрийгөө бүрийн илэрхийлэх, асуудлыг эргэцүүлэх, танин мэдэх, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар нь дутмаг байна гэдгийг гаргаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэй болсон бол тэр хүн хаана амьдарч байгаас үл хамааран эхний 1000 хоногт нь төрн шаардлагатай бол орж ирээд тэр хүүхдийг өсгөж дэмжих нь чухал юм байна гэдэг санаа явж байна. А хоёрт нь яригдсан нэг зүйл нь юу гэхээр а Азийн хөгжлийн банкнаас яг манай цэцэрлэгийн өмнөх суурь боловсролыг хэрхэн олгож ийнэ гэдэг дүр зургийг судлаад үзсэн чинь хөвгүүд цэцэрлэгийн наснаасаа огтоос хоцроо явдаг. Ур чадрын хувьд, танин мэдхийн хувьд, хөгжлийн хувьд Тэгээд Ебес руу ороод Ебестэй нөхөж чадж гэнэ вөхлөр бас тэр нь нөхөгдөж чадахгүй явж байгаа. Ингээл явж. Яг явж хагаад ихтэй сургууль руу ороод мэрэгжил сонголт болонгууд хамгийн хөрөвч чадвартай хамгийн нийгэмд өөрийгөө үнэлэх боломжтой, ашиг орлох боломжтой мэрэгжлийг ингээд зөрөөс олчиж байгаа. Тэгээ яг энэ судалгаануудыг хараад үзэхлээр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэй хийсэн судалгаа байна. Гендрийн нөхцөл байдлыг үнэлсэн. За тэгээ Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкны хийсэн тэр боловсролын чанарын шинжилгээ болон бусад судалгаануудаас аваад үзэхэд хөвгүүд хоцорж явж байгаад гинтхэн ингээд нийгмийн статусын хувьд амар том давуу тал болох тэмэрэгжлийн сонголтыг хийж байна. А гэтэл 17 онд Нүбин Хуамын сан үндэсний статистик орооноос хийсэн судалгаагаар яг гэр бүлийн хорчинд хүчирхийллийн хохирогч болж байгаа хүмүүсийн 90% нь эмэгтэй гэж дүр зураг гарч ирж байна гэсэн. Ямар нэгэн байдлаар эмэгтэй хүн хүчирхийлд өртөж байна, ойр дотн хамтрагч байгаа харилцаанаас юм уу гэр бүлийн орчинд. Тэгэхээр биднэрт багаас нөгөө асуудлыг нудраар шийддэг юм Хэрвээ ямар нэгэн асуудал орж ирэх юм бол ярилцахаас илүү шууд хэн хүчтэй шийдчих юм байна гэдэг арга барилыг ингээд э, өөр боломжит хувилбарыг санал болгохгүй яваад байгаа нь хүчирхээллийн суурь болоод байгаа юм шүү. Төрөний азаг хэлсэнчлэн яг нөгөө бид нар ихэс төрхтөө бол ингээд хүчирхээлэгч бас төрөөгүй боловч хүчирхэлэх аргыг багаас заагаад өгсөн байгаа юм шүү гэдэг дүр зураг гарч ирж байгаа. А суултны хэлхнийг санаа юм гэхлээр хүч хэрэглэхээ өрөх юм бол яг судалгаагаар 90% нь хохирж байгаа нь эмхтэн боловч тэр 10 дээр ч бас эрэгтэй хүн байна гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүч хэрэглэхээ хөрөх юм бол уурлах, загнах, тэг хилэгнэхээ хөрөх юм бол хөөсөнд ялгаа байхгүй. А тэгэхээр яг ингээ хөөсөнд ялгаа байхгүй учраас бид нар ямар орчныг бүрдүүлээд байгаа юм? хүнд таатай орчныг бүрдүүлж чадсан уу? Эр юмгэж ялхаас илүүтэйгээр хүмүүс санаа амар амгалан амьдрах тийм таатай орчныг бүрдүүлж чадсан уу? Гэ харвал хамгийн энгийн жишээ нэг юу гэж ярьж байгаа нөхөхлөөр та ямар ч хотод очисон хотынхоо төвд хэн хамгийн их тэр Э, хөл хөдөлгөөнд орж ийнэ гэдэг хараач хийж байгаа. Тэгэхээр ингээд яг ихтлгүүрийн урдаас ингээд өргөн чөлөөгөр харах юм бол тэнд хамгийн залуу, хамгийн тамир тэнхээтэй, хамгийн одоо юу гэдгийг тэ боломжийн амьдралтай хүмүүс илүү их холигч байгаа мэт харагддаг. А тэнд тэрэгэнсэртэй, хүүхдэд төрсөн, тэрвэрсэн, тэрэгэн дээр дүрээ явж байгаа эсвэл өндөр настай хүмүүс явж байгаа хэмжээг нь харах юм бол баг байгаа. Тэгэхээр манай нийгэм өөрөө хүн бүрт таатай тэр амьдрах орчныг бүрдүүлж, аюулгүй орчныг бүрдүүлснээрээ эргээд тэр хүчирхийллийн тэр нэг давтамжийг бууруулах боломжтой болов гэж бодож байна. Энэ зөвхөн Улаанбаатарт биш аймгийн төвд, сумын төвд, баг дээр ч гэсэн адилхан байх болов гэж харж байна. Аа. Одоо эн чинь нөгөө бас лавшруулад ярих юм бол айгүй олон асуудлууд байна л да. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нөгөө хүүхдүүд хүүхдүүдэд хүчрхийлнэ гэдэг нөгөө түрүүний ингээл яхав дээр үуч атан матмаа гэл хоорондоо зодтолдог, жилддэг ч юм уу нэг нэг нэг ингэдэг биш. Одоо хамгийн харамсалтай нь ингээд их залуучж байна. Одоо залуучууд чинь яг залуугаараа хэцэг болж байна. Тэгэл туршлахгүй их найшин. Гэтэ араатан дэг шин чанартай болоод тэгээ нөгөө хүүхдүүд хүүхдүүдээ биш хүүхдүүд хүүхдүүдэд шоглох биш төрсөн хэцэг нь өөрийнхөө өөр хүүхдийг шоглох за магадгүй тэр хойд эцэг гэдэг ингээд давмгаал явж байгаа харамсаж байгаа. Миний хувь маш олон үед ингэж харамсаж байгаа. Дээрээс нь зарим нэр бүхэ одоо хууль тогтоогчд бол одоо яв яаж шít. Амгүй зүйлд хариуцлага тооцож эхэлж байгаа хүнд биш. За энэ архинаас болчлоо. За энэний ерөөс энэ шил архийг хэмжээг жижигхэн болгочих юм бол баг тааруулж уугаад болчих юм байна. Хүний менталити чинь бол хан цадахгүй шүү дээ. Хан цадахгүй тэр хөрвөл тэр жижигхэн байна уу, тоон шилтэй байна уу одоо хамаагүй. Зүгээр хамгийн гол нь та бүхэн би түрүү нэвтрүүлэгтээ ус тодтгсон. Та бүхэн маань бол одоо Монголын нийгэмд хүрж болох хамгийн боломжтой хүмүүс ээ. Тиймээс одоо сая ингээл яг хүчрхийллийн хэмжээг бид нэг ярьлаа. Миний хувьд бол одоо ингээд зарим хүмүүсийн одоо их эцэг байх эрхийг хасах юм тий. За юу гэдэг ер нь заавал алавгүй шүү дээ. Тижээч чадахгүй ч хүүхдтэй болох шаардлагагүй. А дээрэс нь тэр хүүхд бий болох процессыг хийж явахдаа бас бодолтой байдаг ч юм. Ямар нэгэн энэ одоо тал талаас нь сэргийлэх хэрэгтэй юм шүү. Хүүхдтэй болчвол хүүхдэд зөв хүмүүжүүлээрээ. А үнэхээр хүмүүн байж чадахгүй бол хүүхдтэй битгий болоорой ч гэдэг юм одоо. Яамар чи. Яагаад тэгэхээр Тий, одоо харин эндээс л авшруулад асуу. Таны ярианаас одоо бид нар яг яах ёстой вэ гэдэг алстаа бидний нэг алдаа юу гэсэн бэ? Тэгэхээр аа яг эцэг байхын тулд ямар хүн мэдлэгтэй ур чадвартай байх ёстой гэдгийг олгож байгаа юм бол албан боловсролын тогтолцоогоор тэр хүн ядуу байна уу, бид бүтц муутай газар байна уу, хөдөө орон нутгийг хотын төвд байна уу гэдээс үл хамааран боловсролын тогтолцоо биднэрт маш чухал суур ур чадвар мэдлэгийг өгж байгаа. Тэрний нэг зүйл бол эрүүл мэндийн боловсрал. Эрүүл мэндийн боловсролын дотор бэлгийн бол нөхөн үрчхөн эрх эрүүл мэндийн асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр э, юуг хүсэл тэмүүл гэж шарахын хүн нэг нэг нүргөө татгатуул яахын а одоо юу гэдгийг тэр зааг ялгааг бид нар яаж таньж мэдхийн гэх юм бол надад болгосон эрүүл мэндийн боловсрол бол хангалтгүй байсан. Тэр тэгээд би одоо эсрэг хүснтэйгээ яаж харилцаа <laughs> харилцаа гэдэг чинь сайн мэдэхгүй ингээд туршлагаар явж байгаа тийм муухар туршлага байна. А өнөөдөр зөөн яг энэ эрүүл мэндийн боловсролыг маш чанартай. Тэгээд алстаа тэр хүн яаж бэлгийн болон нөхөрч хүн ирэх эрүүл мэндийн асуудлаа анхаарч явах вэ? Ядаж аав ээж болохын өмнө бид нар яах ёстой вэ гэд хариуцлагыг яг 18 наснд хүрэхээс өмнө ингээд шатараатай өгөх боломж нь бол энэ юм байл гэж би харж байгаа юм. А гэтэл зарим үед бол энэ эрүүл мэндийн боловсролчин хэрэггүй юм биш үү? Бусад хичээл рүү шингээчүүл яасан гэж төрийн шийдвэр гаргах гэжсэн үе байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хүнээ хүн болох тал дээр төр бас арай ухрамчд харж байгаа юм болов үнийг нь сайжруулах хэрэгтэй байл гэж би болох байсан юм. Аа тийм түрүү яасан штэ хэцэг байх юм. Хэцэг ирэхийг хасах гэдэг бол би бол тэрийг Америк сурж байхдаа харж байсан байхгүй юу? Болиулчихгүй шууд. Аа болиулчихна. Шууд ингээл э, нөгөө охин нь ингээд яваал байсан байгаа байхгүй юу? Том болоод мэдээд тэгээд тэгсэн чинь яасан ч хилээд нэг юм яриа лсэн. Тэгэн гот ингээд хоёулангийн хүчрэлдүүлсэн юм яасан. Тэгсэн чинь том том болоод дүүрүүнд оргонгууд мэдэнгуудаа айнгуудаа нөгөө Америкч угаас нь утас үйдэн шүү дээ. Юм болонгууд шууд утастай л дуудаад хилчдэг шүү дээ. Даваа биш. Тэнгуутэйгээ шууд хоёр хүүхд нь авчиж амч. Тэгэл байхгүй. Хүүхдийн л юу ерөөс авчиж байгаа. Тэгвэл тэр нөгөө тэр нь болохоор яа ингээл зодуулаад бол хүчрэлд орлоод бол залгадаг, шууд утасыг авдаг, ирдэг, шүүхэн болдог. Ингээ ингээд ингээд тэгэл бүх юм шийддэг. Тэгэнгүүт тэр нь болохоор бас хэцүү нөгөө нотлох баримт баримтгүй болохоор яадаг яадаг шлээ. Гэхдээ ямар ч байсан хүүхдийн талд амар цогц. Нохоогоо хүртэл машин дотор наранд яатсан баг чи бөө юм болдог шүү дээ. Баг шоронд орно шүү дээ. Тоогоог нь хаглал очил тээ. Тэгэхээр бас нэг хууль мөйл нэг гоё ягаал. Гэхдээ бас Монголын юу хөрсөн өөр тэгэнгүүт бас тээ таад ингээд энэ тэндээс авч байгаа тийм бэлэн шипи байх тээ. Бараг тэгэнгүүт ингээд гоёлом хийгээсэй л гэж бодож чинь хийх баха. Тэр одоо бас нэг таалагдж байгаа юм нь хүн амьтан гэж ялгалахгүйгээр ам бол ам гэж харж байгаагүй. Ер нь миний бодлоор мэдэхгүй тэ нохоо мохонд гарч байгаа хандлага. Манайч ч одоо тэгээд <laughs> нохооноос доороо байна гэхин ч одоо юу. Гэхдээ одоо жишээлбэл саяын тэр нөгөө нэг айхтар сэтэлгсэн хойд эцэг яасан бол та одоо хуулийн хариуцлагад хүлээгээ явах бол нэг асуудал. Гэхдээ ингээд тохиолдлыг зохицуулж байгаа юм чинь. Торглоо гэдэг одоо жишээлбэл юу тийм нэхий нэгний буруутай үйлдэл эцэг эхийн буруутай үйлдэл бол 300 мянгаар торглоо гэж бодъё. Угаасаа тэр хавцад харагдаж нөгөө хүүхдээ дахиад бага насны хүүхдээ морин дээр тавиад унуулаа явж гин үү, гудам нь гаргаж гин үү, нэг бол э, хашаанаасаа хөл нүцгэн гараа явж байгааг мэдэхгүй хүүтэнд тонуулж гин үү гэдгээс үл хамааран би бол энэ дээр ялангуяа хамттай хамгаалын аяны гол мессеж надад таалагдаад байгаа нь юу гэхээр хамттай хамгаална гэдэг бол яг энэ дээр төр хийх ёстойг хайх биш. Төрийг орж ич чадахгүй байгаа дээр нь нөхөх нь хэм байх юм. А төрийг хамтарч дэмжих нь хэм байх юм гэдгийг яг э, тодорхойлох нь зүйтэй байна гэх юм бол ядаж хуршууд сонор соргоог байх. Тэгээд э, хичнээн тэр хүчирхийлэгч нь лифтэндээ дарамтлаа чи яасыг утас ярддаг хүн бэ гэж хэлж яхад нь би тэгвэл чамайг болохгүй бол хэлсээр байх болно шүү гэж өөдөөс нь дуурдаг байх тий. Тэгээ хуршөөсөө эхлээд цаашаага хамт олонны дунд хүртэл нэг юм эмхтөнийг дорд утсан ч гэдэм үү хүчрхэл байх ёстой юм шиг оногоо ярихад наадах чи ажлын байрны бэлгийн дарамт шүү гэж болиулдаг байх. Тэгээ ээж аав эмээ өвөө хүртэл за зодуулаад өссөн би муудаг байна гэж хэлэхэд хэрвээ та зодог байсан бол би энэс сайхан өсөх байсан ч юм уу гэж бас хариу хэлдэг байх. Задууч байгааг үлдээ. Зүгээр ер нь мөрөд л ярьжсэн шүү дээ. Бид нэг жоохон багч ингээ 5 салан амсуулдаг байлаа шүү дээ. Би одоо доороо 2 дүүтэй айлын том. Аавч ерөөсө 5 салан амсчаад дараад нь өөртөө амлалт өгч байгаа. Том болоод хүүхдтэй болохоор би хүүхдээ хизээч зоддог аа болохгүй гэж өөртөө амлалт өгсөн. Би одоо охинтой. Би одоо хүртэл тэр амлалтанда байдаг. Бүгдээр нь байгаад байгаа байхгүй. За Дээрээс нь бас ингэ ярихад гэр бүл төлөлд ярьсан шүү дээ. Японд ингэдэг юм. Би Японд өөрөө сурд 6 жил сурсан байна. Гэр бүл болоод хүүхдтэй боллоо гэхэд тэр хүүхдийг төрхөөс нь ахуулаад ажил дээр гарах хүртэл бүх зардлын тооцоо гаргацсан байдаг. Тэгээд гаргацсан. За чи хүүхдтэй тий хүүхдтэй болох ч байгаа бол тэдний хэмжээний зардал чамаас гарах ёстой. Чам тийм чадвар байга, санхүүгийн чадвар байгаа юу гэж асуудаг байхгүй. Тэр яаж яах вэ гэхээр нэгдэлтэй хитрхи тийм тооцоотой юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа тэр цаан чинь хүний ирэх ашиг бодоод байгаа байхгүй юу? Ийм хүчрхийл гэдэг нь байхгүй болох талаас нь бодоод байгаа байхгүй юу? Тэрийгэ мэддэг болохоор Япон хүмүүс эртний эмэгтэй хоёр хүн болцлоо уулзлаа хамгийн дөрөнд яд гэхлээр шинжилгээ өгчөд ирдэг бид нар чинь. Шууд гаргаж ирээ тань бүх шинжилгээг үзүүлнэ. Тэгээд дараад нь би ажил орлого ийм ийм ийм ийм ээ гэв. Би энэ хүнд дарамтлахгүй тэр хүн надад дарамтлахгүй би тэрний нундаас гарсан хүүхэд хэцүү орчинд өсөхгүй гэдэг баталгаа гаргаж ирж байгаа хэрэг чинь. Бид нар харахад жоохон ахын өөр ойлгомжгүй юм шиг мөртлөө цаана хин хиндэ хэрэгтэй хүүхдтэй хэрэгтэй юм гэдэг хэд өгөх. А тэрийг одоо ингээ гэр бүл төлөвлөлт гэдэг юм дээр бид нэр ерөнхий боловсролын сургуулийн энэ боловсролын програм уулна баг хэмжээгээр ч оруулж өгөх хэрэгтэй байсан. Яг одоо ийм л байл л та нөгөө э, түрүүн та хэдийн ингээл ярьж байгаанаас одоо тэр нөгөө сорон бүсний амт зүгээр те жишээлбэл хүүхд хүнсээ өөрөө аваад ирдэг гээл тэгэл э, одоо сонин сонин өгнүүд байдаг юм манай хүн нэмэгдвэл хүнс нэмэгдэнэ гээл Тэгвэл гадны орнуудыг ингээ харахаар жишээлбэл ингээд одоо жишээлбэл хятад сая ингээ хоёр хүүхэдтэй болох нэг чүүхтэй айтай нэг зөвшөөрлөө шүү дээ. Тэд чинь бол хүүхдүүд одоо хэдүүлээ ингээ очиж харангууд ганц хүүхдтэй ингээ ерөөсө хоолж байгаа байдал нь ч тэр секс дугуулж явуулж байгаа байдал ч тэр үнсэн зөөсөн хүртэл тийм л байдаг. Сингапур жишээлбэл хүүхдүүд айгүй өндөр боловсрол эзэмшчихийдэг. Аав ээжнэр нь тэгсээр нь өөртөө ингээ өөртөө одоо хар яриагаар илүү золиод өгдөг. Тэгвэл би жишээл нэг тийм хүнээс асууж явах тэгж явах. А энэ хүнийг амьдралын чанаргүй амьдруулах эрх надад байхгүй гэд өөрийнхөө хүүхдэд үүрэг хариуцлага үүрчдэг. А манад болохоор яг нийтлэг жишээ бол одоо ядуу байх тусмаа олон хүүхдэд чих юм уу уучлаарай ингээ хэлж байна. Дэгсдэхгүй байх. 7 8-аар ингээл байждаг те. Тэнгүүтээ ингээ яг хүүхдийн буян заяа гэдэг хий хоос юм одоо мэдээж байлгүй яах вэ? Хандангуудаа өөрөө үр хүүхдээсээ ингээд нэг юм өөрөө хөдлөх Тэ өөрөө хөдлөхгүй үр хөвгтөөсөө ингээд юм ирэх юм болов гэж бодож байгаа. Мухас үсэл байхгүй. Тэрэн дээр одоо бас ингээд түрүүн бас таны хэлдэг санаа айгу гой санаа биш. Бүгд нь ингээд нэг юм одоо ингээд яс маханд нь суутал нь ойлгуулад ингээд нэг ингээд мэдээллээ те. Жишээлбэл одоо би ингэж бодож байгаа хөө. Одоо яг энэ миний бодол шүү. 108 гэдэг утас байгаа нь сайшаалтай ч гэсэн 108-ын хүртээмж хэрэг байгаа бол гэдэг тэр би болж явах эргэлздэг. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд Улаанбаатар хот чи өөрөө ингээд бүгдлэрд автчихсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо яад цаанаасаа нэг усаас ч юм уу хүний эрхийн байгууллагууд нийлж байгаа сөөхүүдийг ингээд нэг юм айлуудаа мэддэг болгомоор аахгүй бүх айлуудаа. За жишээл энэ айл жоох эвгүй шүү, энэ жоох хүчрхийлдэг шүү ч юм уу юу гэдгийг. Тэгвэл 7 хоног болгоо одоо ингээд нэг репорт явдаг ч юм уу тий. Тэгээ сүүлд чинь зүгээр нэг хүүхэн хогоо асах гэж явж байхдаа нүв нүцгэн эрэгтэй хүүхэд орцондоо уйлаж сууж байгаа зургийг авах жишээ нэг байхгүй жишээлбэл. А би бол жишээлбэл дээдлийн таван давхарч юу болж байгааг мэдэхгүй Тэгэхээр ингээд одоо өнөөдрийн хамттай хамгаалъя гэдээ орон цаг бас нөхгөөд хичээж байгаатай адилхан бид нар өөрсдөө сэтэл баг багаас нь алхам хийгээд ядаж байрны дотор ингээд нэг юм хяналт хийх хэрэгтэй юм шиг санагдчихээн. Надад бол тэгээ одоо энийг ингээ ярихаар ингээ цаанаасаа ч хоолооч нарийсаал эсвэл дуун чангараалах юм. Одоо би энэ дээр тэтэ энэ хүүхдүүдийн зургийг хараад бол үнэхээр уран сэтгэм цайтайч болж зарим хүүхдүүдийн зурган дээр бидний үед байхгүйсэн юм байгаад шүү. 0-с Тэгэл хар зүйл арх тэгэл юм бүс мүс барьцсан. Энийг одоо яаж бүр юу гэдэг сүултээ бараг өөрийнхөө асуултанд өөрөө хариулж чадхаарг болоод гацж шин. Яг нөгөө хүүхдийн эрх ярихлаар бидний нэг ойлгох ёстой юм юу гэхэлэр ер нь хүүхдийн эрхийг яагаад ярддаг болсон бэ гэд харах юм бол томчууд хүүхдийг хүчрхийлээд байсан учраас дахиж томчуудыг хүчрхийл гаргахгүй тулд хүүхдийг хүчрхийлэхгүй тулд яаж хамгаалах юм бэ гэдэг зүйлийг л хөндөхийн тулд гаргаж ирсэн. Тэгээ хүүхд төрхийн цаана бол хүн бүр энэ чинь үүрэг хүлээн. Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгүүг итгэхэд байхгүй гэдэг нэг нюанс явж байгаа. Яг таны хэлээд байгаач л хөрш байна уу? Тэр хамт олон байна уу? Гудамж явж байгаа хүн ч гэсэндээ харвал хоёр жаригдж байгаа юм юу гэхээр төр ямар үүрэг хүлээх вэ гэдэг шууд заагаад өгсөн. Тэгэхээр төр үүргээ биелүүлээгүү бол бусд нь төр үүргээ биелүүлэхгүй байж тэгээд хүүхдийг үл тоож эхэлдэг гэсэн нюанс яваад байгаа. Тэгэхээр төр хамгаалж чадахгүй байгаагаа харуулчих юм бол хүмүүс аа хүүхдийг тэгвэл яач болд юм бэ гэдэг буруу хандлага тогтноо гэсэн цаа санаа нь яваад. А одоо одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр боловсрал эрүүл мэндээс гадна өөр нэг яригдж байгаа юм тас тарин 108-ыг ярьлаа шүү дээ. 108-ын яг хурж үйлчлэх үйлчилгээ, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг харах юм бол төс нь хангалтгүй байгаа юм. Тэгэхээр үнэхээр богино хугацаанд даруй энэ хүчирхийллийн тойргийг таслах гэвэл хангалттай төсвийг нөгөөд төсвийнхаа дагуу бүх юмыг арга хэмжээг хийгээд хэлж байгаа. Яг суман дээр очингууд нэг нийгмийн ажилтанд ойролцоогоор хэдэн хүүхэд хариуцуулж ийнө гэдгийг харах юм бол үнэхээр амар. Тэгээд сумын амьдралыг харах юм бол зарим тохиолдолд эцэг эхчүүд за за баг дээр байгаа малаа малаад хүүхдийг дотоороор нөгж яхаар зүгээр нэг айлд болох чигээд өрх толгоос хүүхдүүд гаргаад ирдэг. Өрх толгоос хүүхдүүд ямар ч хяналтгүй явж хахад өвөг нь зүйн тэнцээ дотор байрны хангамжийг нэмээд хүүхдийг томчуудын хараан хяналтанд байлгах асуудлыг хүүхд хамгааллын төсөөрө шийдэж болно. Тэгэхээр яг ингээ харах юм бол төр нөөцөө оновчтойд хуваарлж чадахгүй бол бид нарт хичнээн 24 сар айлын аян өрнүүлээд энийг тасч чадахгүй. Тэгэхээр төр энэ дээр үнэхээр хүнээ хамгаалъя гэж байгаа бол дөрвтэй хөдлөөд үнэхээр бүсэд чангалах дээр чангалж нөөцөө шавхаад ингэж болох юм байна гэдгийг үлэрж харуулахгүй бол энэ үржилсээр байна. Одоо жишээлбэл яг хуу мэдээж энэ бас нэг шаардлагатай байна. Одоо бидний ярилцахаас нэг хоногийн өмнө одоо цаа залуу аав ээж хоёр арх ууж байгаа тасраад тэгээд хүүхэд нь осгоод нас урцсан жишээлбэл жишээ гарсан байна. Ойтой. Тэр энэ хүүхэд хүүхд хамгааллын асуудал бол яалтчгүй л нийгмийн хамгийн тулгамдсан асуудал. Дээрээс нь төр өөрөө дэмжих ёстой. А иргэн өөрөө за залуучууд бол жишээл би эцэг байх төлөвшөлтөд хүрсэн үү хүрээгүй юу гэдгээ бас их сайн харах хэрэгтэй юм шиг. Хүний хань болох болцсон уу болоогүй юу гэдгийг ч юм уу тий. Юу ядэн шүү дээ аавын мөнгө зүнг гээл Америкт бол тэгдэн шүү дээ. Тэрнээс болоод айгаад хүмүүс тий. Тэрийг одоо бас яад юм бол тий. Гэтэ ийм юм бэлээ. Нөгөө салангуут аав нь сар болгон битгий мөнгө заавал өгч өстө тэр нь явдаг тий. Тэрийг Тэрийг нь одоо тэгээд өгөхгүй бол бас нэг хариуцлага тоосдог юм. Одоо би чи нөгөө социологийн судалгааг унших дуртай нэг мэрэгжлийн үр. Энийг ярихаар хэлгийн юм бол Америкч нь болохоор ингэт юм бэл. Аав нь хийж байгаа орлогынхоо бас тодорхой үеийг заавал заадаг. Ээжт нь бас тодорхой насны хүртэл ингээд нөгөө ээжт нь хүртэл мөнгө өгдөг юм бэл шүү. Хүүхдүүдийнхаа тоогоор орлоготойгоо ингээд тэмцүүлээ. А Монголд ч юм болохоор нэг 50 хэд ч үлээ 60 хэдэн мянган тэрийг өгдөггүй гэж байгаа байхгүй юу. А тэрийг өгөхгүй байгаад таа ингээд шүүхт өнгөт тэр мөнгнөөсөө давцсан зардал гарчдаг. Тэгээ нөгөө нэг аав шиг ухааны юм нь баг өөрийнхөө төрсөн хүүхдээс мөнгө харамлчаад аа ээж рүү нь бол одоо дэмий өвдтэйгээ хайчдаг. Тэгээ хамгийн харамстай нь бас нэг муухай жишээ. Таньдаг цагдаа ч юм уу, таньдаг хууль хамгаалах хүн дээ. За миний өгч энийг зохицуулаарай гэнгээ нөгөөтгөн заа заа мазгаал ингээл шийдчихдэг хөө жишээ. Тэрийг одоо хилээд хоёр хүн зодолж байхад очоод одоо салгах ч юм уу, хиллэх ч юм уу хоёр эхнэр нөхрөө зодолж байхад хилэнгуут хилсэн хүн нь бүр нөгөө юунд ордог гэд нэг илжилээс тэгж ороод гэж хөөгдөд. Тэр нь бүр ингээд нэг э, юунд дуудуулаад нөгөө юм хүм илжигнээс хатна мэдүүлэг зөвлөлийг бүр хамгаалах байхгүй. Хохирчийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулт агай муу гэж би боддог байхгүй. Одоо жишээлбэл цагдаа дуудаад юу гэдгийг За танаа байрны тэр дөрөвдүгээр орс тэр хилцээ тий. Яага аваагаа цододог дураак өгөөл нөгөөх нь ухаарж байгаа нэг 72 цас суугаад дөрөвдүгээр орц руу очиад ингэж явчихсан. Тэр энэ дээр ингээд янз янзын шийдэл та та тавыгаа л яриулах бол би жоох өөр стресстэй <laughs> зэтгтэй. Одоо энэ юу юм байна да. Өөр хүүхдээ ерөнхийдөө бас яаж хүүхд гэдэг юм чи ороос хүн одоо яадаг яаж олддог вэ тийм үстэй. Одоо өр хүүхдтэй олдгоо хүмүүс ч одоо гэр бүл салалт тэгэл хинээс ч одоо өр удам тасрах ч юм уу те. Одоо маш их юм байдаг. Тэрийг бол бид нар бол нэг сайн ойлгодог хүмүүс. Яг энэ нийгэмд ч бас тийм асуудал байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь өр хүүхдээ хүүхд гэдэг юмыг одоо багаас нь одоо маш одоо зөв зөвтэй хүн болох талаас нь одоо тэр түрүүн хэлжийн дээр сүүдэр буу тусаг тий хүн байгаад одоо бид нар энэ зүйлийг одоо хүмүүст одоо хүүхэд гэдэг юм яаж эцэг ихтэй яаж олдож ямар үнэтэй ирдэг лээ а ямар ч одоо алтан мөнгө одоо тэр эд байлгаас илүү тэр үр хөвгт олдохгүй бол олдохгүй шүү бас хөвгтөө болж чадахгүй хүмүүс ямар их байгуул нэг тий тэр тэр талаас нь хараад энийг бас өөр одоо юу гэдэг бусад одоо ингээд жишээ мишээ ярьж байгаа. Яг л бодиттой энэ амьдрал дээр хөрсөн дээр байгаа энэ хүмүүстэй хөржил одоо түрүүн тэр улс орн тэр яг тэр хүмүүсийнхаа чиглэсэн тэр төсвийн жоохон тий тэн дээрээ анхаарад энэ дээр нь бас хийгдэж байгаа тэр компанид ажлуудын жоохон нэлээ нэмэгдүүлээд бид нар яг энэ Монгол улсад бусад одоо энэ мундаг том орнуудын гой гой жишээ одоо яаж энэ хүч хэрэлтэд тэмцэж ийсэн тий энийх нь бүгдийн сайхан ингэж презентацийн маягаар хэлбэж явсаж агаад Монголд яг энэ аль нь нийцэх юм. Монгол хүний сэтгэлгээ чинь бас дэлхий дээр байхгүй сэтгэлтэй одоо төрцөн амьд ч гэдэг бид нар чинь бол яг үндэ цөөхүүлээ. Тэгээд дэлхий дээр шагаа шиг ингээ тараа тараад ингээ Монгол үндэснэрээ ингээ яатсан. Тэгэхээр энэ Монгол хүннээ чиглэсэн яг энэ бодтой юм л хиймээр санагдаад байна. Одоо тэгээд яг өнөөдөр би хэлээд байна л да. Яг тэр хүмүүс хариуцлагын тооцоо яг тэр Харин хүмүүс чинь тэгээ хууль гэдэг юмнаас айх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэгхгүй дээ чинь хуулийн хууль 3 хоног 3 хоног гэдэг яг одоо ярьж идэг тэгж болохгүй байхгүй. Энэ хууль гэдэг юм яг өнөөдөр ямар хэмжээнд яаж чанга байлгах уу гэдэг төр засгийн хүмүүс одоо яг ингээд хүндээ хууль нь хүндээ өрдөг учраас бид нар чинь бас тэр хуулиндаа нийцүүлж амьдэн шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ тэрийг л би бол энэ хүмүүс өсөлдөг байхгүй дэлхийн атмаа хүн шүү дээ одоо дэлхийн атмаа болчлоо шүү дээ үгүй шүү зөвшөөрөлтэй гараа золж байгаа шүү Гэхдээ одоо би хэрвээ таньшиг байсан бол тий одоо энэ дотор байгаа бүмнийг та бүгдийг зод чадна шүү дээ тий Тэгвэл яаж ингэж даруухан ингэж өөрөөгөө барьж чаддаг байх тий дэлхийн атмаа ингэж хэлж дээ энэ хүн за өөрөө хэллээ шүү дээ баг багтаа ингэж аягүй цодтолдоод байдаг байсан ингэ Тэр юм аягүй зөв юмдаа оруулж чадсан байгаа байхгүй юу Хөөж өстэй дээ. Тийм. Хов хүний хүмүүжил рүү орж ирж штэ тэр чинь сонирхлын зөв юмтай холбоодох зүйл тэндээс хүчрхийлж төрөхгүй. Өнөөдөр ингэ тэр үйл жишээ болчих явж байгаа байхгүй юу? Магадгүй би тэр үед одоо тэгэл явсан бол яах шиг юм нэг одоо хаач мэдхгүй байхгүй. <laughs> Тэр манай тэр үед бас тэнд Тэгэл атман гэж авчихсан хүмүүс чи бас амьдралдаа алдаал ингээл шороо оронд ороод ингээл явхаа тэгэл тэр хүн чинь ингээл шал өөр амьдралын зураг төргөөр авчих байхгүй. Тэгвэл тэний ээж биш тийм шүү. Цэгтэн явуулдаг. Гэр бүл чинь өөр хүүхдээ бас тийж харж шít бас. Чи энэ хүүхдээ ийм гэдэг юм байна гэх э, тий. Миний бас дахиад автаад хэлэх гээд байгаа зүйл бол яа харахгүй энэ соён гэрлийн нөлөөллийн ажлуудыг л тасралтгүй явуулж байгаа тий. Эм дээр одоо мөнгө төргөө хаяад архины жижиг тондоо биш. Э, явах хэвээр дэрэс нь яа харахгүй тэр хэлжсэн болор сайхан өвчин. Аа тэр эрүүл мэндийн тэр боловсролын хичээлүүд. Тэгээ эрүүл мэндийн хичээл энэ бол яг тусгай энэ хичээл байж одоо энэгээр яг үе шаттайгаараа яг аль анги дээр, дунд анги дээр, махлах анги дээр ямар төвшөндөө энэ хичээл энэ сэдвүүд орох хэрэгтэй. Боловсролын туршлага судалж байсан шүү дээ. Тэгжсэн. Тэгэхэд нөгөө өсвөр үеийнхэн залуучуудынхаа хар тамхи масруулах хуудсаас салахын тулд цаадуулга юу хийснийг нэг хийж өгөөч. Энд дэр би яг зүгээр нэг зүйлийг бас хэлмээр яваад байна. Аа одоо жишээнд ийм юу гэдэг юм бэ? Санкт Петербург бас би нэг боловсрол сүүлийн 3 жил ерөнхийдөө энэ 9 улсаар явсан. Аа бүх насны боловсрол судалгээд А тэгэхээр энэ дэр нэг Санкт Петербургт болохоор нэг ийм зүйл болж байна. А тэнд яг энэ боловсролын газрын удирдлагуудтай бас ингээд уулзаад бид нар маш олон л асуултууд асууж байгаа юм л да. Тэгээ миний нэг асуусан асуулт байна. Яг одоо энд те хичээл дуусаад альва ийм сонгон секс дууланд хамрагдах энэ хувь хүүхдүүдийн сурагчдын хувь хэр байдаг вэ гэж асуужсэн. Тэгэхээр энэ болохоор бүр 92 хувьтай байт юм Санкт Петербургт те 92 хувь. 92 хувь гэдэг бол яаж юм нэхэр ерөөсөл бүх хүүхд ямар нэгэн өөрийнхөө авьяас чадвараа те тэ, нээхийн тулд одоо ямар нэгэн зүйлд одоо багаар хамтарч ажиллахын тулд ч гэдэм үү ийм сонгон секс дуулан ийм зүйлд бол хамрагдсан юм байна л да. Тэгсэн Монгол энэ ямар хөвтэй вэ гэсэн 15% тө гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр үлдсэн тэр 85% нь бол тэгэл хичээл тараал тэгэл хайрах өөр бусад зүйл сатаарах тий магадгүй одоо буруу зуршилтай болох ч гэдэг юм уу тэгэл одоо ийм сөрөг зүйлд бас э, энэ хүмүүс бол ингээд орооцдод явах магадлал өндөр болчих гоо тань л да. Тэгэхээр яаж юм хэр өнөөдөр яхаа харахгүй одоо энэ Улаанбаатар хот төвлөрөл ийм болцсон. За өнөөдөр сургууль сургууль гэдэг энэ асуудал ер нь шийдэгдэхгүй байхгүй хэцүү байна. Жилээс жилд ийшээ төвлөрөл сайхан амьдрал хайханд бол Улаанбаатарт л одоо бүх зүйл байна гэдэг хөдөө орон нутгаас чи ийшээ төвлөрөл их. Гэтэл одоо бид нэг сарамжуулах хэвээр. Сарамжуулахын тулд бол орон нутгад нь тэр бодлогууд нь хэрэгтэй болно. Гэтэл одоо тэр сумын төв 30000-аас 30000 одоо хүнээс доош те иргэдийн юм сум гэхэд л бараг 330 сумтай гэхэд 54% нь тийм байна гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхдээ тэр анги дотор нэг 6 хан хүүхэдтэй 7 хүүхэдтэй янг танхим байдаг тий. Тэгэхээр одоо энэ вирусын төвлөрийг бид төвлөрлөгийг хүртлэгээ сааруулж Улаанбаатарт бид энэ асуудлыг шийдэх боломж юу? Нэг ээлжийн сургууль, хоёр ээж, гурван ээлжийн одоо арайч тийм үү даахах гэдэг чинь. Тэгээ хоёр ээлж гэдэг чинь ч гэсэн хичээл орлоо үлдсэн цагуудаа бол тэр үдээс хойших тэр цагийг тэр хүүхдүүд бүрэн ашиглаад тэндээ дугуулсан секцээ хичээл үлдээ. Ингээ сайхан тэр өдрийг үр бүтээлтэй одоо мэдлэг боловсролтой тий өөрийгөө хөгжүүлсэн авьяас чадвараа нээсэн ийм орчныг л уулна гол нь бүрдүүлэх ёстой байгаад байна. Энэ харамсалтай нь боломжгүй болчиход байна л да. Тэгэхээр бидний хувьд бол яах ёстой вэ гэхээр ерөөсөл энэ ийм газар хүүхдүүдийг зөв одоо цагаа өнгөрүүлэх энэ газруудыг аль болох бид нэр за хүүхд хэлт хүүхд залуусыг те энэ зөв боловс өнгөрүүлэх энэ газруудыг бид нэр аль болох олон болох хэвээр энэний төлөө л одоо бүгд анхаарч ажилладаг байх хэрэгтэй байна. Дээрээс нь би нэмээд хэлгээд хувь хүмүүсийн хандлагатай холбоотой нэмжлэн байна. Манай найз хэлдэг Та өнөөдөр өөрийнхөө хүүхдийг анхаарат бусад хүний хүүхдийг орхилоо гэхэд таны хүүхд сайхан өсөж хүмүүжээд сайхан боловсрол эзэмшиж болно. Ирээдүйд таны орхисон тэр хүүхдийг хүүхдүүд таны хүүхдийн ирээдүйд нөлөөлнө шүү гэж хэлдэг байхгүй юу? Яг тэгээд өнөөдөр одоо энэ явж байгаа хамтдаа хамгааллын аяны одоо өрөө надад аягүй таалагддаг байна. Тийм шүү дээ. Бид 6 зургуулаа аа болсон хүмүүс. Өнөөдөр би зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийг ингээд их хэцүү. Цаан чинь бид 6-аас гадна өөр эцэг их нэг агарахгүй хүүхдүүд байж байгаа За эцэг их нь анхаарахгүй л гэхэд бид нэр ингээд нийлээд тэр хүүхдэд бас анхаарал тавил. Миний хүүхд сайхан амьдрна, тэр хүүхд сайхан амьдрна гэж бодох юм бол айгүй нөлөө үр дүнтэй болно шүү дээ. Одоо бид нар сая ингээд дандаа соён гээрэл хугаас өстө тий. Ингээд олон аянууд бас заавал төрөхгүйгээр ингээд олон аянууд хийгдэж байгаа нь цаашаалтай. Би сүүлд бас нэг гоё жишээ харсан. Яг тэрийг энэ хүүхд хамгаалалт дээр бий болгох гэж. Одоо манайх чинь бас нэг юм захим шилжилт хийж эхлэдэж шүү дээ. Солонгос чинь сая нөгөө коронавигоос айгүй хурдцтай ингээд нөгөө нэг аварч чадсан шалтгаан нь хүмүүс ерөөсөө ингээд нөгөө нэг локейшнэр мэдээлт юм. За чамтай юм 100 км-ийн зайд ч юм уу 100 м-ийн зайд ийм болж байна. Одоо энэ хүүхдийн энэ хүчрхийллийн гимт хэргийг ч гэсэн ер нь гимт хэргийн репортыг ч гэсэн мэдээлж юм аа хүчил. Энэ дүүргийн энд ийм баржээ. Бага notification гардаг. Тэгээ тэрнгээрээ нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн жигсэн зэн үүсдэг. Тэр хавьд одоо илүү хяналт тавьдаг ч юм уу тий. Одоо ингээ өнөөдөр бид нар бас Би ч бас та хэдэг анх дунгаж нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Яаж юм хүн цэдэг рүү орох вэ? Арай ингээ хөнгөн мөрөөдлөөс явлаа. Бүгдээрээ аа бусаа анх яг нөгөө хүүхдтэй болох мэдрэмж би ч юм бол яг мэдрээд 2 жил болж байгаа. Айгүй сайхан мэдрэмж байдгийн байна. Аль дээр мэдрэхгүй яаваач гэж бодож байла. Тэр анх яг аа болсон моментээс яриач. Тэгээ дээрэс нь одоо яг хүүхдтэй хэрэг цаг гаргадаг бай. Хоёр асуулт дайчи. Тэгээд дуусгая. За. Мэдээж бол үгээр хийшгүй сайхан мэдрэмж тий. Танаа охин ч нөгөө том ч нөгөө нэг ой санамжаараа ингээд нөгөө нэг улс орны хилээд тэр нь хоёр дахь нь. Оо за. Тий. Тэгээд мэдээж хамгийн сайхан мөчлөө тий. Тэгээд яг хөө зүгээр миний хувьд ч гэсэн тухайд залуу эцэг их тий. Битүүрийн хувьд хичнээн одоо энэ чиглэлээр одоо энэ Монголын оюухан акт ингээд хүүхд рүү чиглэсэн энэ боловсролын үйл ажиллагаа үйлчлэгээг үзүүлээд ингээд явдаг ч гэсэн нөгөө загсны морь усгүй гэдэг шиг одоо хүүхдүүддээ ерөөсөө цаг гаргадаггүй юм билэ. Ер нь бол өөрөө ч гэсэн ихвчлэн тэгэл гадагшаа тэмцээн уралдаан ингээ явждаг. Дотоодоо аймагуудаараа ингээ явждаг. Ер нь бол гэрте харагдах нь айгүй ховор. А гэхдээ тэр нэг шийд гарсан. Тэр нь бол яг л нэг хоёр дахь хүүхд төрсний дараа 11 сартаа байх үеэс нэг ер нь одоо ингээд өөрсдийнхөө хүүхдтэй бас цагарга. Ер нь би юуны төлөө амьдрал, ер нь үр хүүхдийнхээ төлөө л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж одоо үр хүүхдээ бас хөгжүүлэхин төлөө бас энэ тодорхой хэмжээнд явах хэрэгтэй. Тэр хүүхдээ яд цаг гаргая гэж ихлээл өдөрч ямар ч ус 10 минутыг гаргая л гэж хэлсэн. Тэгээд яг хоёр хүүхэдтэй 10 10 тийм яг хөг хараа биш хөгжүүлэх тал дээр нь шүү. Хөгжүүлэх тал дээр нь шүү. Яг биш хөгжүүлэх тал дээр тэрнээс яг яг үнийг хэлэхэд унтчихт л орж байгаа байхгүй. Тэгээд унтчихт нь би өглөө ажилдаа гараа явдаг тийм. Тэгэхээр яаж юм гэхээр ерөөсө хөгжүүлэх тал дээр нь ерөөсө 10 минутыг бол яа зайшгүй гаргая гэдэг. Тэгэд явсан. А тэгэд 10 минут гарахад хүүхд ямар гой өөрчлөгдөв юм бэ гэдгийг мэдэрсэн бохоо. Тэгээ дээрэс нь яах ёстой бид нар тэгвэл эцэг эхчүүд ч гэсэн уриалмаар байна. Тэгээ өнөөдөр бүгд завгүй эцэг эхчүүд байна. Ялангуяа залуу эцэг эхчүүд ч гэсэн үнэхээр завгүй байна тий. Хүүхдээ хайхардаг. А гэхдээ тэгвэл би гэрлүүгээ яардаг болж байгаа. Унтахаас нөгөө нэг 10 минут зарцуулчихсан гэдэг. Үнэхээр ажлуудаа хүртэл ингэ төлөөж эхэлдэг болж байна. Тэгэхээр үр дүн гараад иглэхээр бас яг нь очоод юм хич заавал хичээл заах биш шүү дээ. Тэ зүгээр хүүхдтэйгээ ярилцах ярилцах л асуудал байхгүй. Сайхан ярилцах хинээж хөөрөх хичээл дээр юу болсон, өчиг дээр яасан, ангийнх нь хүүхдүүдийн талаар ярих, багшийн одоо тэр үдсэн сурсан мэдсэн зүйлийн талаар ярих. А болж ивэл өөрөх нь юунд сонирхолтой байгааг нээж илрүү. Тэрнийхэн давуу тэр тоглоом тоглоход нь өөрөө жоохон цаг гаргаад өг. Энэ зүйлийг л өсөж байгаа хэсэгчүүдээс хүүхдээ ямар ч байсан цаг гаргаад үзээ чи. Тэ яг тухайлбар. Тэгэхээр үнэхээр энэ бол хамгийн чухал үйл үүд юм. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн одоо яг л энийг дөрөв хүүхдэр дөрүүлэн дээр нь л одоо баримтлахыг хичээж хугацаа нэмгэж бараг 40 минут болох гээд 10 10 10 гээд тус тус тус тус нэг хичээж тэр бас яг яач 40 минут зарцуулдаг юм байна. Тэг <laughs> тэг. А тэгтээ бүтэн сая өдрийг бол би фул гэрүүлдэ зарцуулдаг. Яг досвор 22 гэж. <laughs> Таны хувьд. За миний хувьд аа болчоод хамгийн эхлээд би тэр нэг яг хоо зургийг авахулсан билээ шүү дээ. Тийм. Зургийг хараад амь тийм ээж шиг. За тэгээд зургийг харчаад араад нь тэр чи 4 сартад нэг хүүсийн тогтоод юм шиг л. Аа. Хүүсийн тогтоогоод охинтой байхгүй юм. Охинтой болоо аягүй хүсчихсэн. Охин гээл гэсэн ингээл нөлөн засагцсан. За тэгээд баярлж байгаа. Бусад аваадаас миний хараа жоох өөр. Тэгээд би Японд байж тарсан баггүй юу? Тэгээд Японд би төрж байгаа манай охин ээж нь шүн өвдөж эхэлж байгаа. Тэгээд эмнэлэг рүү яваад тэн ингээд 24 цаг эмнэлэг дээр байгаа. Чи байж байгаа өвдөл ядарч байгаа шин. Сүүлдээ би нойр дэлхэн удаад өгч байгаа хөөх. Тэгээд төр хөрөөр цуг орсон. Яг манай охин төрөөд хамгийн түрүүнд би очиж нүдэнд нь харагдсан байхгүй юу. Тэгээд харчаад буцаад гэрлүү явж хахад найзууд мэдүүд байхгүй би найзууд мэдүүд байгаа ингээд нөгөө аав болсон гэж баяр мөрөд тэмдэглэж чадаагүй байхгүй юу. Нойр үрцэн ядарсан байжгаад охины нүдл ингээд арц нүдэнд харагдаад би буцаад гэрлүүгээ ганцаар явж явах гэсэн хэрэг. Баярлахаасаа илүү за аа болцсон энэ хүнийг яаж хүн болох вэ? Яаж боловсралтай хүмүүжлтэй өөрөө өөрийгөө аваа явуур хүн болох вэ гэдэг хариуцлага хариуцлага хариуцлага л юм гэдэг. Хариуцлага л гэдэг юм. Баярлах нь бол өмнө болоод ингээ баялаад үйлмэлж байгаа шүү дээ. За <laughs> хүүхдтэй цаг зарцуулдаг юм нэгэдлэр ингээд одоо бид нэрийг жоохон бахад хүүхдтэй ингэж харьцдаг хуухан гэж ийм байдаг юм ерөөсөө зааж өгөө түрүүн боловсролын юм хаар эрүүл мэндийн хичээл энэ ерөөсөө зааж өгөө шүү дээ яаж хүүхдэд хүмүүжүүлэх гэдэг юм би өөр айгүйх харж байна дээрэс нь миний охинд юу хэрэгтэй байна ямар хүн болох чинь гэдэг нь би тандахын тулд охиноо айгүйх ажигладаг тэгээд хүүхдэд яаж харьцахыг одоо ингэ сэтгэл зүйн өтгөл зүйн ном уншаад байгаа чинь ер нь хүүхд төргөл чигсэн юм ийм гэдэг байгаа шүү дээ дээрэс нь хүүхэд би хувь хүн шүү. Би та нарт тусалж чадна шүү. Би ийм юм хийж чадна шүү. Би өөрийн гэсэн юм орон зай байгаа гэдэг юм мэдрэлийг аяг хүсдэг юм л. Тэгээ би охинтойгоо ярьж байгаа. За аав надаа аяг тав байх чинь чи тусалж чадах уу гэдэг юм. Тэгэхээр чадна гэнэ. Хурж ирээ ингээд туслуулад юм гэхээр аяг дуртай байна. Тэр чинь хоёулаа юм хийгээд нэгдүгээр миний охинд аяг гоё дурсамж бий болно. Дээрээс нь ингээд ажил хийгээд тэр хүн чинь давхар хүмүүжж байгаа байхгүй. Зөв дадлт хэмшиж чинь тий. Тэгээ дараад нь за хоёулаа тоглоом тоглоё. Чисээ аавдаа тусалж одоо аав нь ч юм туслая. Хоёулаа тоглоё гэнэ. Тэгээд би Тэгээд нүүр амаа бодуулаад ингээд хүүхлэн мөнгөлтөнд авцсан суунаа. Гих мэдлэнгээр явдаг. Одоо л би нөө Монголд байгаа охин Японд байгаа. Аа. Гэл явж байна. За таагс 10 10 минут. Таныг ч дөрөвч те. <laughs> Манай хос дөрөв дөрөв хөлтэй. Тэгээд гаргачлаа. <laughs> Би шинэ бас их гэрсэглээ. Өөрөө нөө тамирчин багтаа нөөсөө гэртэй байхгүй. Гэртэй байхгүй. Байнга ерөөсөө явждаг болохоор тэр одоо их нөлөөлдөг шүү ерөөсөө заавал гарах юм бол гэрлэг авчих. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ яа. Тэгээд манай хүүхдүүд бас гурван охинтой. Тэгээд сая бага хүүхд маань охин л доо хамгийн хоёр охины араас нэг бандтай байж байгаа. Тэгээд 8 настай 8 настай байж байгаа гурав сая. Тийм байна. 8 настай байж байгаа сая баг нь гарч байгаа 8 жилийн зөрүүтэй. Тэгсэн чинь яг нөө анх хөвгтөө болж байгаа шиг мэдэрч шүү дээ. Бүгдээрээ таарч ингээл өсө. Тэр гэр бүлийн уур амьсгал гэдэг юм. Манай гурван том бол одоо ерөнхийдөө том болцсон. Ерөнхийдөө өөрснөө өглөө хичээлдээ яваад ингээд тэгээ би нөө би хүүхдүүдтэй болохоор одоо нэг одооны хүүхдүүд ерөөсөө ингээд нэг ингээд ерөөсөө бие амрыг хайгаад нэг ингээд өөрийгөө дайчлах те энэ одооны энэ хүүхдүүдийг харж байхад тийм их дотмог болчиход байгаа хгүй. Зүгээр ингээд амар хэлбэр аргаар ерөөсөө ингээд ерөөсөө нэг виз авахгүй шиг ингээд явчих гад юм сэтгэлтэй болсон. Тэгэхээр энэ секцэнд орж байгаа спортоор хичээлж байгаа хүүхдүүд гэсэн ингээд жоохон ачаал өхөр хайчдаг шантраад. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө тэр байдлыг өөрснөө бий болгохгүй хүүхдүүдээ ерөөсөө заавал гэр орондоо ингэж одоо өөрөө чийлгээр одоо ингээл хамтдаа хоолундаа хийх те. Тэгэл одоо эдсэн бол аяга хурааж угаагаа тавих хэвээр одоо тэгэл одоо энэ юм унсан бол одоо дандаа ингээд гэр орны ажлаас ахвал одоо энэ цааш хүн болох бие хүн болох тэндээс эхэлж байгаа юм. Тэгээ би хүүхдүүдээ бол одоо ерөөсөө бас яг тиймэрхүү зүйлд нь бас сургаж а дээрэс нь ямар нэг одоо спортоор ер нь хичээлүүлэх гэсэн бас. Тэгээ нэг хэцүү бортоор хичээлснээр хүн бол одоо спортоос ерөөсөө яг л одоо биднээс яриад байгаа тэр бие хүнийг тэндээс олж авдаг. Тэсвэр төвчээр олж авна, өөрийгөө ялна. Тэгээ тэр хүн зоригтой болно. Тэрний ха төлөө хөдөлмөрж тэр амжилт гэдэг юмыг тэндээсээ үнэхээр одоо спортын амьдрал их гоё шүү дээ одоо ерөөсөө яг нэг юмны төлөө ингээл за би тэндээс тэр медалыг авна гэх тэрний ха төлөөс яг өөрийгөө зориулаад өөрийгөө яраа тэрний яамт гэдэг ямар гоё юм Тэгээ жингээ хасна өөрийгөө алдна энэ усны тусал усны амт гэдгийг мэдэрнэ. Тэгээ тэндээс энэ яг л одоо бидний түрүү ярьж ирсэн санаа бол нэг гоохгүй. Яг бол энэ хүмүүсийг одоо ингээл хүүхдүүд залуучуудыг ерөөсөө завгүй байх хэрэгтэй тийм ямарваа нэг юмдээ явуулдаг. Энэ спорт заал тамхинд одоо ингээл шарааднаас би бол одоо спортын төв одоо 12 буудал явж ирдэг бас. Жохон хүүхд байх та. Тэгэл ерөөс өглөө хичээлдээ хичээлдээ яваад 12:30 тараад тэндээс хичээлээ сүнхэн нэг одоо дэвтэр одоо тэгэл тэндээс шууд автобус 6-12 бол тэгэл энд юм юм идэхгүй. Тэгэл миний зорилго байхгүй хамгийн гол. Тэгэл зөв явдаг гэсэн. А би сүүлд бол үүдгүйсэн. Сүүлд бол одоо тамирчин болсон амарч чадахгүй байсан. Өөртөө хаан зовно. Өөрийнхөө бэлтгэл алдагдчихна гэл. Тэгэл ер нь энэ спортоор хичээлэх тэр заал танхимыг одоо энэс яг энэ газар сул газруудыг зөөр одоо нэг хэрэггүй юмд ашиглаж байгаа. Тэр заал танхим спортоор хичээлж тэр одоо тий нийтийн биеийн тамир гэдэг юм одоо сүүлийн үед одоо маш их алдагдсан одоо төрийн бодлогоор алдагдсан. Одоо бие таймрын хичээл орхоо болсон. Боловсролын одоо системд байхгүй болсон. Тэгэхээр дандаа ингээл биеийн хөгжилж гэсэн ингээл нарийн сал эрэгтэй хөгжилж эсвэл хэд таргалт бүр ингээл хэд таргалал тэгэл гар дээрээ сунаач чадхаа болсон. Энд чинь ингээл ерөөсө эрүүл хүний байхгүй болчиход байна. Тий, тий. Сэтгэл санаа манай амар холбоотой тий. Тийм л байд. Хүс мэс гарах бас бие дамнэр амар чухал шүү. Манай олимпийн ороо бас тэн дээр их анхаарч ажиллаж байгаа. Одоо яг одоо 21 аймагт одоо бүр энэ 9 дүүрэгт одоо хурж одоо энэ спортын заалт хангамыг одоо энэ бий болох тал дээр одоо бүр төсөл хөтөлбөрөөр одоо манай сая одоо манай Төвшин баяр аврагч бас манай олимпиарын ерөнхийлөгч болсон. Тэгээд яг энэ одоо бид нэр тамирчин байхдаа юу хүсдэг байсан тэрийг одоо бий болгохын тулд одоо төр засгийн удирдлагуудаа манай бас их дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө унаас энэ дээр бас ногоо наадам иргэшил хийх гэж байгаа залуучуудын энтэй холбоотой одоо энэ мөсөн ордон баригдаж байна. Бид нар энэ гэсэн одоо ингээл спортын зал тахимг хүүхдүүдийг одоо хичээлэх тэмдэл одоо ээж аав нь анхаарах хэрэгтэй. Яг тэнд үр хөвгтөттэй хүмүүс одоо бүгдээрээ таад маань гэсэн бас тийм ямарваа нэгэн спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Тэгин заавал олимпийн аварга дэлхийн аварга болохтой олно шахгүй. Тэндээс би өөрийгөө ялж чадчихад энэ спортоор одоо багийн спортоор хичээлэхэд нийт одоо яаж багаар ажиллах вэ? Маш их хэрэгтэй байна. Би бол одоо хөгжүүдэд дандаа л одоо спортоор жишээл хэл зөвлөдөг. За тэтээ. Асуултгүй юу вэ? Спорт батсан цаа гүү хөтэй. Аа тий. Анх удаа тий. Анх удаа болоход яг Монголд нөгөө маа найзууд аа болол тий найзууд нэрэл ингэж мгээл гоё тэмдэглэж мэдлээл байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь би болохоор нөгөө анх удаа аа болчихд Америкт аа болоод тийм байхгүй. Тэгээд амир айсан ер нь бол яагаад ингэж Юу яач бол ийчих бол гээл айгаалтай сүултээ манай хатан байж тэнд ном уншсан би тэгэхээр ямар ядаргаатай юу вэ гэдэг юм уу гэдэг. Сүултээ бүр ингээд удаад бүр болохоо гадар юу вэ наач аль би аль их нөш гэсэн сонж байсан л дээ. Тэгээд э, аа болсон ихний хүүхэд болохоор одоо яг ихний хүүхэд маань 6 нас өрөө 1-р ангид яг л нөгөө нийгэмд ороо явж байгаа байхгүй те тэр намайг түлхээд унгаачлаа яах вэ гэхлээр би яг яахаа мэдэхгүй байна. Дээр үйд байсан бол нөгөө өөр очиж яа манай хөхтөг яач мач би яг хэлэх үгүй одоо би яах хэвтэй тэр дээр тий яг би одоо тэгвэл тэгээ одоо өөрөө зохицуулдаа л гэж байгаа ч баг л тэг яг тийм болж байгаа тэгвэл хоёр дахь хүүхэд дээр болохоор яг ягаад айлын баг ирэх байдаг ойлгосон л доо тий яг эхлээл нөгөө хүүхдтэй болоод бас нэг залуу хүн чинь гарч орох гээд байдаг гунд ингээ унтах гад байдаг нөгөө хүүхд нь уйлаад байдаг тэг бодгоо бас хаяа нэг цааргалах юм байна шүү дээ тий яг үндэ болоод тэгэнгүүт нэг мэдсэн чинь нөгөө хүүхд чинь том болчихж байгаа байхгүй гівж мөрөөд үнс хүмс гэсэн навчаа юм шилжээс байхгүй тэгээ хүүхдээ твэр үнс юунд нь яадаг наа чи нэг 2 хэн жил тэгэл чамд үнсүүлэгч юу яах ч зүгтаагаад алдчихулна гээл одоо л тийм том болчих واخгүй тэг жоох хүүхд яачхаар гингууд дараагийнх нь жоох хүүхд гараад ирэнгууд тэг мэддэг болчих واخгүй би тэнгууд үү нөгөөт гэж одоо үнсэл тэр ялстай ингээл үн нэрлээд нөгөө сүүний үнээр хайж сүүний үнээр хайж гээл тэ тэр шиг тэгэл асуултанда хариулсан уу тэгэл хариулсан. Тэгээд би эхнийх нь бол нэг айцтай байсан хоёр л тийм би цэцэг нөгөө нэг гэрэлтэй цонх нэвтрүүлэлт орж яхад нүдсэн баггүй байдаг. Би ч бас их сэтгэл зөөлөнтэй ч юм уу да. Танаа хүүхэд гарч ирлээ шүү дээ. Сэтгэлдээ хэлээ те. Тэгсэн цэцээ хүүхдээ аягүй сайн харилцаг хүүхдийн харц ярианаас мэдэрч явах. Тэгсэн зүгээр яалаа да. Тэгээд сэтгэлдээ хэлсэн чинь аавда юу гэж хэлмээр гэсэн чинь аава баярлаа гэ те. Тэгчүү тэгч амар жоохон байс те. Аава баяр аягүй жоохон мөртлөө би яг тухайн үед амар сэтгэл хөдлөжсэн өөрөө аавч болоогүй байсан л та. Би яг одоо нэг ганц хурдан юм хэлчихэв. Гэтэ асуулт биш. Нөгөө соён гэгэрүүлэх гэдэг чи одоо тэгээд хилээдэж 90 мөнч битэж ороод ам нэмэгдүүл, бүл нэмэгдүүл, юу нэмэгдүүл, яан маа гэдэг. Тэр шиг яа уг нь бол ингээд э, олны танил хүмүүстэй яаж аа болов яаж нээж нэгэл өдрө болгон хүүхд мөхтэй гаргаад имээр байгаа хгүй жирэмсэн мэрэмснээр гаргаалтай тэгэхгүй болохоор одоо яг нөгөө манай аав ээж нэр хүүхд мөхтэй газар руу яахлаар ингэж тавьдээ тэр чинь өвдөөд юм өвдөөд хүүхд мээрээч өвдөөд чагсах те ер нь тэрийг тэгсэн чинь хүүхд тэрийг л нэг заагаад өгчүүл бас нэг хүмүүс би үртэл тийм биш мөртлөөсөө Тэгэл ингээ хүүхэд өвчгүүд нээрээ тэгээд өвчсөн болоо би тэгээд тэнгис болчихсон. Харин тий тэрийг нь бодлуулад ингээл гоё хүмүүс ингээл хүүхдтэй хүүхд ийм гоё хүүхдтэй энд тоглуулж ийн хүүхдтэй инглээ тэгсэн чи жирэмсэн болсон чи энд төрлөө тэгсэн чи инглээ мглээ байхгүй. Тэгэл нэг байж байгаа алга болсон байдаг яасан бэ гэж хүүхд нь гуруунаас үрцэн гарч ирж байгаа. Интернетэд бол ер нь тий тэрийг нэг болиулвал бас соёнгийн үйлрүүл үүрэн болоо. Таны хувьд за Америк Япон байтугай Монголд айсан. Нэгдүгээр төрхийн тэр аваад нэг 2 цаг гадуур нь төрж явсан. Би одоо яах вүлээ? Би ч одоо яг намайг төвших хүн хэн блэ тэргээд нийлэн том ачаа үрсэн юм санагдсан. Зүгээр яг э, бид хоёрт хамгийн том тус болсон хүн бол аав ээж нар. Тэгэхээр аав ээж нар байхгүй бол яг манай нийгэмд бол нийлэн чанга. Тэгэхээр аав ээж хүртэл одоо туссаар байгаа. Тэгэхээр үнэхээр талархууштай зүйлс бол тэр байсан. Тэгээд аав ээж байгааг бол үдээд бараг нилээн ингээд сууж явахгүй байх. Бодлоо хэллээ яг. Аа тий туслана а хүмүүсийн яриан дээр давтахгүйгээр хэлэх юм бол би зүгээр хувьдаа бол нөгөө ном уншиж шахаж чахаар өөрсөнд номын сан ингээ өгцөн. За энэ бол чиний шкаф ийшээ номнуудаа өрөөрэй гэх. Тэгээ цалин буунгут ямар ч байсан хүүхдийн нас насанд нь тохирсон номнуудыг яг ингээд авч аваад өгчдөг. Тэгээ тэрний дараа тэр хоол хүнсээ аваад зохицуулаа явах нь бол илүү яг тэгэхээр заримдаа номны чинь өртөг жоохон өндөр байдаг учраас цалин буунгут л ном аваад өгчүүл гэмгүй. Тэгээд нэг орой хоёр үлгэр гэдэг ноорон тогтоосон. За ямар ч байсан хоёр үлгэр тэр нь урт баг хамаагүй. А тэгээд явж ин да. Тиймэрхүү. Бас гоё жишээ шүү дээ. Одоо өнөөдөр ингээд манай 10 минутыг хазарсууж байгаа. Хоёр үлгэрч яг 10 минут болно. Хоёр үлгэрч 10 минут болно. Гэтэ бас 10 минут ч болтгоо зориулж гэдэг чинь сайн юм шүү. Тийш үү. Та ч юм бол бас дөрв болгоор аргач 40 минут хэвчээ. Юу сая нэвтрүүлгийг эхлэхэд бол яг бид нар өөрөө айгүй хүн түн зэдвэр ингээд ярилцлаа. Тэгээ одоо нэвтрүүлгийн маань бас дуусах хугацаа болсон байна. За ингээд өнөөдөр урилга хүлээж авч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт Монголынхаа одоо хамгийн бас үнэхээр үлгэр жишээ байж болох аав нарыг оролцууллаа. Бусдад үргэлж эрэг нөлөөлөл, эрэг үлгэр дуурайлыг бий болгож альва муу муухай эрсдлийг гаргахаас нь өмнө хамтдаа хамгаалцгаая. Хүүхэд болгож жаргалтай болтгоо их эцэг байх тоглоом биш. Тийм учраас хүүхдээ эрхэн хайрлах тухай өөрийгөө бэлдээрэй гэж залуучуудаа уриалмаар гинэ. Хамтаа хамгаалцгаая. Баярлалаа. За баярлалаа. За. Аа уу бай. Аа.